ер нь бол яг гол утга нь залуучуудыг гэж жоохон сэргээсэн тийм айгүй ийм боломжууд байдаг юм байна. Тэгвэл одоо ерөөсөл сүүлийн нөгөө 30-аас доош насны тэрийг ярих уу яах вэ? Одоо бидний үе болохоор шүү дээ тийм яг нөгөө үйлдвэрчлэлтийг кластеруудыг нүдэрээ үзсэн хамгийн сүүлийн гэрчүүд байхгүй яг Монголын тийм Тэгээд тиймэрхүү юм одоо 30-аас доош насны хүмүүс болохоор хэрэглэж талаас юм хардаг болсон тий. Тэрийг нь одоо хэдүүлээ цаашдаа тий нэг улс орнууд хайдл авч явна. Тийм учраас одоо энэ үйлдвэрчлэлтийг л одоо ир хаяр чайл судалж тий ингээх одоо цаг нь ирсэн шүү дээ тий. Тэр юу хааж болох вэ? Болохгүй юу? Юу хөшгийг үү? Тий. Шин хайч бол Монголч л байна. Гэхдээ тань дээр бол гэрэл өгчүүл илүү гоё харагдана. Тий харин тийм ээ тий. <laughs> Би өнгө мэднэ <laughs> мэднэ. Өнгө мэднэ мэднэ. А ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн подкаст маань одоо 2 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За бид гурав дээр өнөөдөр манай ангараг ах маань болоод ирсэн байгаа. Би бол хувьдаа бол ангараг ах гэж дуудсараа бүр сурцсан. Тэгэхээр бол ангараг ах манай хоёр одоо бас найзад бас өнөөдөр модератор хийж байгаа нэг бас сонсож байгаа залуучуудад та нэг өөрийгөө сайхан танилцуулаач. Тэ? За тэгвэл илүү гоё болох гэж байна. За баярлалаа. За би айгүй сайхан юм гоё нэвтрүүлэгт оролцож одоо урагдж оролцож байгаа бас маш их таатай байна баяртай байна. Тийм да ялангуяа хоёр үеийнхэн тийм ээ одоо таадж одоо нэг үе би нэг үе тий. Тэгээ энэ хоёр үеийнхээ хоорондоо нөгөө яг чухал одоо яг сэдвээр ярилцах зэрэг бас сонирхолтой ярилцлага гарах болов уу гэж бодож байна. Тэгээ та бүхэнд баярлалаа. За би өөрийгөө танилцуулахад ерөнхийдөө за манай аав хурдан мөксөө ярих уу яах уу хөө зүгээр та өөрөө яаж танилцсан ер нь тэгээд э, ер нь удан мөксөөр ярих юм бол манай аавын тал увсын өндөр хангаа илжээ алхах хүмүүс байдаг ээж юм тал болохоор хөвсгөлийн э, аа юу ерэн жилэн одоо цагаан нуур баян зүрх гэдэг дахны таван сум хилрүү хилрүүг хойшоо байдаг дарахтын 500 мах. Тэгээд манай өвөө болохоор ижи өвөө болохоор өвөөр нэг ангарч ил дээ. Тэг яад гин тийм ээ. Тийм шүү дээ. Манай өвөө болохоор ер нь тэр 500 мэ. Дарахтын 500 мэ. Одоо одоо манай одоогор бол улсын хурлын гишүүн л дээ. Гэтэ хууч нөгөө ардын хурлын депутат болсон манай өвөө маань ээж минь аав. Тэгээд манай аа бол ахуйчлын салбарт болоод нэлээд олон жил ажилласан. Ээж маань сэтгүүлч хүн байсан юм тийм. Сэтгүүлч тэгээд А би болохоор өөрөө Эрдэнэт ер нь төрс юу өссөн. Тэгээ ер нь тэгээд Эрдэнэт 10 жилээ дүүргээд Тэгээ Орос сургууль, Монгол сургууль, аг одоо өөр орны улс сургууль байсан бол ороод бас л явах л байсан баг. Тэгээд ер нь Орос сургуульд сурж байгаа Монгол сургуулаа дүүргээд тэгээд ер нь бол үйлдвэрт инновац юу Монголын юу техник хангамжийн инженер үндсэн мэрэгжил үндсэн мэрэгжил техник ангамж зөвжөлт юм байна. Тэгээд аа өвөө хоёр их хизээтэй бацаахны ангар гэж юм байна. Хөө цаа. Цаахны өвөө тэгээд нөгөө нэг хизээтэй. Гой юу гэ залуудаа дуулж хуурдаж явсан тэрнийг бас. Аа. Тэ. За яг гоо тий. Залуучсах бидний ганц бие биш нөгөө бид нар чинь бидний үеийнхэн чинь их э, одоогийн энэ үеийнхэн чинь ингээд нөгөө шууд айгүй амар нээлттэй те. Шууд фэйсбүүкээр ингээд шууд танилцаар те. Аль эсвэл ингээд сошиал ертөнц тийм байхгүй шүү дээ. Бидний үед чинь яадаг гэсэн хэрэгс тэгэл гэрийн утас ингээд догроо гэрийн утасаар холбогдно. Гэрийн утасаараа ингээд одоо фэйсбүүк хаягээ өгөөч гэж ихи оронд те нэг юм юуны дэвтэр байдаг гэсэн нөгөө нэг утасны нөгөө нэг зэгсалтын нөгөө нэг том нөгөө давлах ба шүү дээ. Тэгээд давлахаар ингээд харж байгаа аавын нэрээр хайн Тэрний тэр тэрний тэр гээл те. Тэгж олцыг олддог гэсэн шүү дээ. Тэгчлэн тэгэл ер нь бол Э, манай уухийн чинь бүгд дуу дуулж ер нь одоо гитар дардгүй хүн бол ерөөсөө байдгүй байсан бохоо юм тийм. Тэгэл продюсент одоо бидний хөөдөгчгүй хийж дэр үү. Тэгэл яваа чөлөөтэй одоо дуулж лээдэг. Тэгвэл гоо зарим нэг гар зангууд та нараа амч загахгүй байна уу? Цай авах уу гэх тийм. Тэр үтс нөгөө нэг хэцүү нэг юм байсан шүү дээ. Нөгөө хүмүүс ч нэг айгүй хүн байсан байхгүй. Шилжилтийн нөгөө чөлөөд төлөвсөн төлгөөд эдийн засгаас чөлөөд эдийн засаг руу шилжиж ирсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр үед ч нөгөө хүн айгүй одоо хөршийн холбоотой байсан тийм биеиндээ тусархуу хүн гэдэг чинь ерөөсөө бүгд л одоо ижил төвчний аз амьдралтай цалин одоо бүнлүүтэй байсан болохоор биеийнхээсээ нэг тийм дээш доош гараад нэг илүү дутуугаад байгаа юм багхгүй эргэтгэж сайхан амьдрал тэрэнд өрнжсэн үг яахгүй тэгэл тэр үед чинь тэгэл юу хоол унд их ховор нөгөө горлоо хуурж идэл 1 км сүүндээ оочрдаг гэхээр хүмүүс одоо энэ сүүлийн тайд бол э, ойлгоно. Тайдаас доош болохоор өмшдгүй шүү дээ тий. Гайхаад байдаг шүү дээ. Лангуун дээр ганцхан борд авсл байдаг тий. Тэгээд ингэж болчихсон тий. Бүдэг байдаг санагдав. Сандгүй тий. Сардгуун доктор гараад одоо миний хань шунаа тэгээд хүн карт руу шилжээл тий. Бараа хомстол ижис үе юм байлээ шүү дээ. Би ч одоо тэр их жоохон байсан л да. Тэгээд хал хав хэмжээнд бол байсан байна. Тэгээд ингээд нэг ооч тэгээд нэг сандаг нэг дурсамж нь болохоор хүмүүс ингээд нэг оч оч зүүнээ шахаалсгаа хүн нэр биш. Тийм бол хүүхдүүд чинь ингээд шахаж шахаж байгаа топ ингээд дээшгээ өрөвдөө. Тэгээд хөлгөө хөлнө өрөхгүй урагшлаад явж идэгсэн ангид байгаа. Тэгээд тэр үед нөгөө бодис мэдээс нөгөө түрүү үеэс доо моогод уудаг гэдэг байсан тийм бид нар чинь тэгэл эрдэнтийнхэн чинь тэгэл хотоос ирсэн хүмүүсийг андахгүй. Тэгээд зөрөөд өнгөрж байгаа хүмүүсийг ч гэсэн нөгөө дандаа илгээлтэй зүйл хүмүүсийг болохоор. Тэгэл оо энэ батагийнхаа э, тэнд байдгийн тэр өөцсөх тэнд байдгийн бүр гэрийн хаалхтар мэддэг байсан шүү дээ. Тэгэл. Тэгэл хүүхдүүд оронготоо лавь өнө лавь өнө гэл тэ нэг би энэд очиж нэг хямралын үерч идхимгүй хаалгад өгч лавь өнө лавь өнө гэл тэгэл <laughs> бооц гарч ирдэг тэ. Тэгээд идэх юм байна уу. Тэгээд нэг ээж мэдсэн тэр үдс нэг сандрам мандрам гэдэг гардаг байсан шүү дээ. Нэг юу Италийн нөгөө гоё тэнгоч нөгөө халтар цараад халтар цааш сүлд орсон тэгэл нөгөө амьдрал нулимсан дургуун моргуугээл нөгөө Изавра бүсгүй мөсгүйгээл нөгөө нөгөө суурал кинонууд гардаг байсан тэнгоч гадаа хөгтүүд ингээ бөөнөрө тоглож байгаа учраас манай ээж амир ингээл одлаа гайхуулах гэж байгаа юм аа одоо бүлтэрж байгаа маань шин тий тэгээд гайхуулах гэж байгаа юм шиг тэгээд юм дээр балкон дээр гарч ирэнгүүтээ ангаргаа амар чангаар минийхөө гал аа гэлэн болсон. Энийг орж иж маасл нисэн чигтэй талхаад ярьдаг. Хамгийн амар баяа хэлдэг. А тэгвэл хүүхдээ татаргал танад маас л байгаа болов уу? Ороод ирэнгүү байхгүй байхгүй. Тэр яасан. Реклам яваад шүү дээ. Гэгчээр тэр үеийн нэг яг сайхан яг тэр шилжилтийн үеийн тэр гоё одоо өсгөлн ч гэсэндээ тийм дурсамжууд бол бидэрт бид нар үеийнхэнд бол маш хамтлаг зүйлс юм шүү би нэг сахиус гэдэг хамтлагт байсан. Сахиус гэдэг хамтлагт байсан. Манай бүжгийн хамтлаг ер нь Эрдэнэт дээгүүр ордог байсан. Зүгээр бүжиг зүжиглээд ирээд бүжиглдэг байсан юм чи тэгээ. Гитар дарна. Тэгээ манай аав ээж ч наа яг хоо атайхан шиг хүн болчих л гэж хэл хичээсэн юм шүү. Тэгээл нөгөө төгөлдөр уурын дагууланд аваад нөгөөтхийн аваад сэгэлж хаяал нөгөө хэдэн юм дараад тэнгуудаа өөрөө гитар даар суугаад тэгээл дараа нь тэр чи юу юуны дугуулд аа тэгшин чи өөрөө дараа нэгшин чи жүдогийн дугуулд явж байгаа. Тэнгууд боксинг дугуулд явж байгаа тий. Ингээл ер юм юм манай ганцхан бич биш манай үеийнхэн чи бүгд юм юмыг ер нь бол нэг зах зугата тэгсэн мөртлөө дандаа ингээд сэглээ хийсэн. Би л бол ер нь хий хий сэглээ хийсэн. Тэгсэн мөртлөө тэгээд ингээд юм янз бүрийн юм ингээл нэг сонирхдаг л байж л дээ тэр үед гоё л байж дээ. Одоо буцаад тэр үедээ очих юм бол ийм санаа олоод байгаа өмгөө юм аа <laughs> санаа олоод байгаа те багш багштайгаа те бас арга нь олж болцсон гэж байж дээ. Дөм юм дигцээ явж байгаа шүү дээ. Буцаад тэгж очих гэсэн гэж боддог шүү дээ. Тэгээ өмгийн санаатайгаа те. За ангараг ах маань ер нь бол маш тавчхан өөрийгөө танилцууллаа. Тэгээд ингээ яриадах юм бол ангараг ах маш их түүх байгаа гой гой юмнууд бас байдаг. А тэгээд одоо нэг би юу гол нь өнөөдөр ингээд ангарахыг урьж оролцуулсан бэ гэхээр ангарахын маань одоо яг сүүлд хийж байгаа ажилтай холбогдуулж одоо энэ энэ сэдвийн дагуу ангарахын хийж байгаа ажлын одоо дагуу ярилцъя гэд өрсөн байгаа. Тий. Баярлалаа. Тий. Тэгэхээр та нэг ажлаа бас нэг бидэнд хэлээс дээрэс нь таны ажил би хувьдаа бол тэгж хараад байгаа. Одоо бол маш чухал байгаа ийм эгзэгтэй үе ээ наа. Тэр дундаа бидний үеийнхэн болоо бидний үеийн доошо залуучууд Тэ. Гэтэ би таны үеийг бол хэрэггүй гэж хэлээгүй шүү. Ер нь бол маш одоо чухал энэ дээр маш их ажил бүгд өгөх хэрэгтэй байна гэдгийг л хэлмээр байгаа даа. Тийм. За. Баярлалаа. Ийм гоё боломжд одоо тэгэл сайхан яри яриад. <laughs> За яг ингэс юм аа. Би анх яг нэг 2000 одоо би энэ ярилцлан дээр бас нөгөө намайг яг энэ зүг рүү маань чиглүүлж те араас маань одоо амбаардаж ташуудж өгсөн хүнийг ээлхгүй бол бас болохгүй хаа гэж бодож байна. Хагас суурээс. Тийм суурээс нь хэлээ. Би чинь бас нөгөө бараг л нөгөө намайг чаддаг юм бол намайг намайг бариараа гэдэг шиг дээд сургуульд магистрийн диплом бүртээ дээд сургууль багшлж багшлж байсан байхгүй. Дээд сургууль багшлж байсан юм. Тэгээд нөгөө юуны яг үнийг үнээл ярьж байгаа шүү. Ирчүүл хоорондоо л ярьж байгаа шүү. Тэгсэн чинь нөгөө магадлал итгэмжл ирэх гээд байна. Нөгөө магистрийнхаа дипломыг аваад ирээсэй гэдэг ихэд байхгүй юу. Тэгэхээр нэ за би одоо авчид аваад ирэх юм гоо тэрнгүүд гараад тэр чигтээ бантаад өөр гараавцсан байхгүй юу. Сургуулаа сургуулаа багшаа ажиллахаа тэр чигээр хаяад. Тэгээд э, явж итэл нэг э, ажил болохгүй юусэн би нэг барсын амраа захиралтай бас групп шүү дээ тий. Амраатар захиралтай. Тий. Таарлцсан. Зэрэгэд очиж уулзсан ажил. Тэгээ ингээд санаа оноогоо ярилцаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол импортын ер нь бол бөөний бараа бүтээгдэхүүний ерөнхийдөө хям дүн чанар ерөнхийдөө Монгол дутагдж байгаа юм байна өгүүлгэж байгаа юм байна зөвхөн монголчуудын хэрэгжилж эдэлж хэрэгжилж байгаа бараа бүтээгдэхүүн өдөр тутмын хэрэглээний өргөн хэрэглээний бараанууд те ер нь тэгээд торог төхөөрөмжүүд тэгээд түүхий идүүд зөвхөн наанаас байгаад байгаа байхгүй одоо энэ зүгээр нөө шижажван гэдэг ч юм уу те тэр газраас шижажван гэдэг газар нь болохоор энэ хөгжингүү буурай орнууд энэ станы орнууд Пакистан, Сир, Лив те Афганистан гэсэн зах зээлийг чиглэсэн тэнд өөрөө кластерууд байдаг байхгүй юу? Тэрийг давж цаанаас бүр дэлхийн хэмжээний чанар, дэлхийн хэмжээний стандарттай, дэлхийн хэмжээний инновацуудад бий болгодог газар руу анх намайг дагуулж өгчсэн байхгүй юу? Тий. За чи юм үзэн харна. Тий чи ер нь чамд нэг жоох юм байна уу үгүй хоёул явна гэдэг Тэгээд нөгөө зүгтээ мөрөг нь өөрөөл ингээд явж байхдаа би харж ирсэн бохоггүй өөрийн мэдээр ингээд харж байхдаа. Одоо хамгийн анхаарал тэр зүйл тийм. Тэгээд тэр зүг рүү. Тэгээ анхан арж байхад би тэндээс юу олж арсан бэ гэхээр энэ ерөөсөө бид нар чинь болоог байгаа юм байна. Ямар тэр вакуум орчинд байгаа гэдгийг л тэндээс олж харсан. Ерөөсөө энэ чинь дэлхийн энд уралдаад хөгжөөд ерөөсөө өдөр болгон хэдэн сая инновац гарч явахад бид нар зүгээр л байрагдмал тийм вакуум орчинд байгаа задарч өгөхгүй байгаа юм аа. Тэгэхээр ерөөсөө энийг залуучуудаа хуваалцсан дээр юм байна гэдэг. Тэгээд ер нь өөрөө би энэ хяналтын камер Монголд оруулж иж өгсөрж үйлдвэрлэдэг байсан байхгүй. Тэрнээс нь энэ ажил маань бүр сонирхол татаад тэгээд энэ бизнес аялал гэдэг юм ийм ерөөхдөө бол орсон байхгүй бизнес аялал гэдэг нь орсон. Тэгэхээр юу их эхлээд 10 хүнд явж байсан. Манай хамгийн анхны надтай хамт явж байсан одоо тэр аялалд явж байсан залуу маань та хэд мэдхөх одоо хүртэл 10 хэдэн жил үүд одоо хамт байж байгаа манай Эрдэнэ хэрэг мэдэн шүү дээ нөгөө нөгөө болдын хөө Эрдэнэ хэр те ТV8-д байсан Эрка те Эрдэнэ хэр тэр чи одоо э, яг анх явж байсан байхгүй тэгээ бид тэр чи бас нэлийн үйл дөрөвжүүлэлт хийсэн юу нэвтрүүлгүүд хийсэн тэг ингээд анх тэгж сэтчээд ерөөсөө дагуулж явах юм байна хөдөлж явах хэрэгтэй байна энийг ийм гоё газруудыг үзүүлээ энэ үйлдвэрчлийн бүсүүдийг үзүүлээ энэ үзлийн яармуудыг үзүүлээ энэ том том одоо бөөний худалдааны газруудыг стратегийн чухал чухал газруудыг үзүүлээ харуулъя тий ингэж бодоод энэ бизнес авилыг ерөнхийдөө зохион байгуулж эхэлсэн байхгүй энэ маань намайг өдөх өдөөж өгсөн байхгүй тэрнээс хойш одоо 80 хэд удааг айл хийжл 82 удааг айл за нийтдээ нэг 8000 гаруй хүмүүсийг тэгэл хэрэлдэхтэй хэрэлдээл тий <laughs> бараг л задлагдаа задлалдаал тэгэл э, ингээл явж ирээл тэрний үр дүнд одоо ингээл зөндөл юм боллоо л доо одоо тэгтээ хамгийн гол энэ дээр юунд ихээр Э, нөгөө энэ залуучуудаас энэ олон залуучуудаас шүү дээ тийм шалгарч ялгарч үлдчихэж байгаа залуучууд бас нэг өөр байна. Одоо яг бүр нэг үзэж харчингуу та энийг тэрийгэ шатлал шатлаад зориг болгоо тэрнийхээ зэрэг төлөө одоо бүр бүх хүчээ зарцуулаад тий бүх одоо цаг хугацаагаа зарцуулаад ингээд оюун ухаанаа зарцуулаад явж байгаа залуучууд одоо том том компани одоо энэ тэргүүл брендийг захирлууд явцсан байж байгаа тийм болсон байж байгаа тий тэд нар бол өөртөө амар активны байгаа байхгүй амар тийм powerful байгаа байхгүй тий тэгээд жишээ нь одоо манай бацаа явж штэ эхлийн бацаа явж штэ эхлэрийн бацаа явж анх л би бол аха би яг ийм зоригтой гэл тий одоо би USB үйлдвэрлэмээр ингээд явж байсан залуу одоо Монголд гар утсан хийсэн одоо машин хийнэ гэж тий тэгэхээр залуучууд яг л тийм байх хэрэгтэй байна байхгүй тийм тэгэл энэ ажлыг ингээд хийгээл байгаа. Ерхэд үр дүн гарч ил байна. За тэгээ Монголд янз бүрийн инновацууд оржсэн. Тэгээ одоо тэрийг одоо өчргөө тэр улсууд ингэ одоо өөрийн рекламж байгаа юм шиг яриад байх нь тэгээ цаашдаа ерөнхийдөө явцын дур мэдэх баха тий. Тэгээ энийг яг энэ миний хийсэн ажил биш үү бидний хийсэн ажил одоо талаар нэг биш ерөнхийдөө тодорхой хэмжээгээр үр дүн өгöd байгаа байгаа болохоор энэ Монголын үйлдвэрчдийн салбар те бодлоо 8-ны салбар ер нь цааш та дэлхийн жишээ тиймдээ хөгжиж байгаа дэлхийн жишээ, дэлхийн стандартаараа хөгжиж байгаа, дэлхийд уралдаж хөгжиж байгаа тэр том глобал инновацийн газруудыг тий төвүүдийг очиж үзэж харснараа ерөөсөө л нүдэн нээгдээд за жишээ нь яг худалдаа юу үйлдвэрлэл хийх гэж байгаа хүн юу гэхээр таг харанхуур үйлдвэрлэл хийхгүй шүү дээ. Тэр чинь очиж судлаад одоо үйлдвэрлэл хэрхэн явагдаж байна, түүхийд хэрхэн сонгож байна, тоног төхөөрөмж нь хаанаас ямар гарал үүсэлтэй юм те. А тоног төхөөрөмж түүхийд хоорондын хоршоо харилцааны асуудлууд За ингээд хүчний масруу тий. За тэнгууд худалдаанаа маань сахлаг бат ёс зүй тий. Ингээл ерөөсөө ийм юмнаас судалж ийж адаглал өмг дизайн сав баглаа бол тий тэгээ промошн брендинг хөгжүүлэлт гэж ингээд л чинь тэр нөгөө дэлхийг хангаж байгаа газруудаас залуучууд суралцах юм шиг байгаа байхгүй. Тий, тий. Тэгчиж үйлдвэрлэх болно тий. А тэнгууд нөгөө нэг үгүй байдаг шүү дээ. Нөгөө босгоод авч үзээгүй юм хаянаасаа сасч гэдэг хөгчээр За яг го залуучууд үзэж байгаа бүх залуучууд бол үгүйсгэв. Би нэг томроолон гэж яриад байгаа бас ойлгож магадгүй те. Тэгтэл нийтээрээ тийм юм. А тэр залуучууд үзсэн харснараа судалснараа эрэлхийснээрээ тодорхой хэмжээний бизнестэй болоод томроод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэний цаад утга нь амигш 3% төвчин юу гэх юм шүү дээ. Эрэлхийлж хайж судалцгаа яа. Яг эрэлхийлж хайж суралцаж судалцгаа яа. Тэгэл аахгүй ерөөсөө. Таны өөрөө. Миний өөрөө. Манай манай өөрөө аахгүй. Манай байгуулгын өөрөө болохоор Монголын өвөлдөвжилт Мандан Баатар гэж өөрөөтэй. Тэгээд ингээд энэ юу хийгээд байгаа. Ер нь л ерөөсөө үйлдвэрчлэлтийн төвчөндөө үйлдвэрчлэлийн хамгийн ихний шат бол ерөөсөө эрэлт хийх, хайх, судалгаа, тий? Судалгаа, суралцах ийм л юм байгаа. Тэгэхээр залуучууд хуваарьч байдаг юм уу, тий? Хүн дагаач байдаг юм уу, тий? Найз нөхдөөрөөч юм уу? Залуу нас чи яваад байна, тий? Үр тавьж болтгоор тэр хэдэн мянгаараа зуларсан газар нь тий? Инновацийг бий болгоод толиулаад үзээд хараад өгөөч гэдэг газар нь өөрийн биеэр ямар ч дундын зурчлалгүй гэрээ хийх төвшний эрх мэдэлтэй тамга атгаад үзгээ одоо тий атгцсан гэрэлт гэр байж байгаа усуудаа ямар дундын зурчлал очиж хоорондын харилцаа холбоогоо тогтоож галц гаргалгаагаа гарах хэрэгтэй байдаг. За манаа нэг дутагдaltaй тал нь юу гэхээр үйлдвэрчлэлд орж ирдэг манаа жижиг үйлдвэрүүд ингээ орж тэд нар одоо гацсан загалсан зогссон байдалтай их юм байгаа байхгүй юу? Зарим нь тоос нь дарагдсан байж байна. Тэд нар юу гэхээр алдаа нь юу вэ гэхээр шүү дээ. Шууд харанхуугаар үйлдвэрлээ үйлдвэрээ ачуулсан. Түүхий судлаагүй ачуулсан тий. Тэнгуудаа шугамааж идрэлүү жигдрүүлээг өөрийгөө тэнд бэлтгээгүй боловсруулсны асуудлаа бэлэн болгоогүй тий. Ингээд сэлб гэрэгслийн байнгын нийлүүлэлт нь юу гэдгийг түүхийд одоо бүхий л юм дээр байгаагүй. Зүгээр л мөнгөө татаад жоохон мөнгөндөө жоохон татгнаад Ингээд очилч. Тэнгүүд энэ дүржингүүд дундын зуршлаг гэдэг нэг одоо хүмүүс байж байна. Тэгээ шууд одоо очиж би түрүүний хэлсэнчлэн тий дундын зуршлаг усуд шууд дундын зуршлалтаа авчихаар нөгөө хэд нь нүүдэргүүл ханддаг, нөгөө хэд нь гидийгээл тий гидийгээл ер нь бол ингээд дунд нь халаад байдаг байхгүй одоо жишээ нь яг намайг үдчихэж байгаа болохоор одоо зарим өөр монголчууд шүү. Зарим өөр монголчууд. А өөр монголчууд бол бүгдээрээ тийм юу бас биш шүү дээ, тийм түн чинь сайн та муутаа л яасан юм, тийм. Тэндээсээ болоод үйлдвэрч зогсох, мөхөх дампуурах тийм асуудлууд үүсдэг. Тэгэхээр өөрийн биеэр маш их судалгаа хийх хэрэгтэй тийм. Ингээд ингээл нэг юм ажил хийгээл одоо тэгэл бид нар чинь нөгөө энэ энийг харж олж харсангууд энийг хөнгөвчлөх, хурдсгах, чанаржуулах тал дээр нь бас бид нар судалгаа олон жилийн судалгаа хийлээ л дээ. Алдаатай онолдод явдаг. Манай ажил бол алдаатай онолдод л явлаа тийм. Энэ дээр одоо бол ерөнхийдөө бол жигдэж эхэлж байна. Ер нь бол аа одоо нэрэл юм үзэл харлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр юу гэхээр тэр хотод <clears throat> руу шууд нислэг гарах шаардлагатай болоод байгаа байхгүй. Одоо гаргаж эхэлж байна одоо. Энд дэр бизнес сервис компанитай нийлээд бид нар бизнес сервис компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сулгааны төвшөнд бүх э, статистик судалгааг нь бид нар барьсан, хоорондоо ярилцсан. Тэнгуутаа тэр одоо жишээ эхний жишээ ярив тий. Одоо одоо бидний олон жилэл тийшээ одоо гүүр гарсан хүмүүст тавьж өгч өгж байгаа одоо чинь үйлдвэрлэлийн нэг мууж ханжоо мужийн тойрсон бүх үйлдвэрүүд байгаа шүү дээ. Амар 220 мянган жижиг дунд үйлдвэр кластерууд байгаа байхгүй 220 мянган ажгүй нэгж гэсэн. Тэднийг нийлүүлсэн ийвүүгээ татдаг байхгүй. Тэнд яг ингээд захиалга аваад сууж идэг те. Ингээл захиалга ингээл аваад сууж идэг. Тим хот байгаа байхгүй. Ерөөсөө л мөрөөдлийн үн гэдэг татдаг л та. Мөрөөдлийн үн Тэгээд дэлгүүрэн хот. Зүгээр л ороо 5 км дэлгүүрэн хот байхгүй. 5 км. Тэгээд 110 мянган павильон тэр дунд ингээ байж гэн. Зөвхөн жишээ нэг бал гэх чинь 10 мянган павильон. Зөвхөн бал. Сонголт болсноо. Сонголт үнэхээр амар тийм. Үнэхээр амар. Тэр дунд хол гэдэг нь асуудал биш. Тийм яг үнэ. А тийм үзэж болох үү? Янад дээр шиг статистик тоо гэдэг байхгүй. Юу гэхээр тэр EU-гийн а юг EU-гийн тэр 110 мянган павильон том тэр худалдааны дэлгүүрэн хотыг үзхийн тулд нэг лангуун дор очиж 3 минут зогсоход байна шүү дээ тий. Ажлын цагаар тооцох юм бол жил 6 сар болж байгаа. Зөвхөн нэг лангуун дор 3 минут л зогсоход. Амар уу шүү дээ тий. Тэгэхээр тэнд чинь бөөнөрөө идэр чинь суулгацсан байна гэдэг чинь өрсөлдөөн байна тий. Үнийн өрсөлдөөн байна, чанарын өрсөлдөөн. Тэгээд нөгөө худалдан авахч болоод талт байна шүү дээ тий. Сонгох тий. Маш өндөр боломж байна Тэгээ нэг дороос ерөөсөө гэдэг нь яцсан. Тэгээ тэрлүү бид нар одоо тэрийг судалж үзэнгүүтээ өдөрт зөвхөн тэр хотоос агаар нь тээр байхгүй. Доогуур газраар ингээд яваад ирэхэд биш үү те. Нэг өдөрт зөвхөн тэр хотоос ирээн дээр 30 контейнер бараа ирж байна. Ирээн дээр 30 контейнер бараа ирж шүү. Тэгэхээр тэр 30 контейнер бараа зарим нь манайх руу орж ин тал хувь нь манайх руу орж ин 15 контейнер барааг нь монголчууд 15 контейнер гэж одоо 40 хүүбэр болгочоод 15 40 40 60 куб юм уу те. Тэгэхээр 60 куб бараг өдрийн 60. Тэгэхээр чинь сарын 1800 куб бараг байгаа шүү дээ. Чи амар тоогохгүй. Тэр бараг бид нар нэмэгдсэн үнээр нь монголчууд элинээс авч авч. Тэнд цаана бөөнөрөө энэ 0.50 муу байгаа балуу шүү дээ. Жишээд авч байгаа шүү дээ. Тэнгүүд наа бижин дээр энэ болохоор ширхгээрээ одоо 4 юм ч гэдэг юм, 3 юм ч гэдэг юм те ингээд ингээд бийждэг ерөөсөө л тэр хот руу тэгэхээр бид нар хамгийн өргөн гүүр коридор түнэл тийм гоё замыг л засчих хэрэгтэй. Тэндээс чинь зөвхөн үйлдвэрлэлийн юуны бөөний үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүн биш те. Тэндээс чинь тоног төхөөрөмжүүд байж байгаа. Тоног төхөөрөмж 700 мянган метр квадрат дотор дөрвөн мужийн дотор бидний сойз те чигчлүүр хутлын сойз тос аа моо ингээд хийдэг те ингээд одоо энийг энийг бүгдийг хийдэг юм бүрстэй. Айгүй том 700 мянган метр тоног төхөөрөмжийн захын түүхийддэг юм биш үү? Тийм үз. Тэгэхээр бид нар тийшгээ залуучууд уриалъя. Энэ бол зөвхөн нэг жишээ шүү. Гэхдээ хамгийн том газар хэрэгжилж байгаа. Тийм. Уриалъя. Явъя. Энэ шиг гүүр хац тавья гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингэснээрээ та бүгд анзаарсан байгаа байхгүй. Бидэртэй явсан улсуудын цаана 10 хүн. Тэгэнгүүт авилд явчин гутаа залуучууд их зөв замаа гаргаад очиж штэ тий маршрутаа одоо үндсэндээ өөрөө замаа гаргаж авчин гутаа ирээд дахиад тий э, бэкэ далаа хэдүүлээ явъя тий очиод тэр зүгээр юм билээ гэдэг ингээд яваад өөртөө бас ингээд явдаг болсон тий тэндээсээ бараа бүтээгдэхүүн ачуулдаг болсон байгаахгүй тэгэхээр тэндээс бараа бүтээгдэхүүнээ наашаа ачуулах юу юу хэрэгцээ шаардлага байгаад байгаа үстэй энэ дээр бизнес сервистэй хамтраад каргоны гаргах гэж байгаа каргоны ачаа каргоны э, онгоц тэгээд хамжууд дээр шууд нислэгүүд авсан. Ягаад хамжууд дээр товлж байгаа юм хэрэг хамжааг тойроод дэлхийн хутлын хот. Дэлхийн юуны торг бус барааны хот. Дэлхийн хүүхдийн хувцсны хот. Үйлдвэрлэлүүд. За дэлхийн шүү бүр. Тэгээ бүр дэлхийн тоглоомын хот, дэлхийн хаалганы хот, дэлхийн зонтгны хот. Зүгээр л нар нь зонтгны хот. Боттоо. Зүгээр л нэг хот зөвхөн зонтг үйлдвэрлэдэг. Тэгээд хамжааг чинь тойроод тийм том зах зээл байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэрийг эхлээд худалдаа авах нь авах үйлдвэрлэх нь үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж нь авч ирээ те. Ингээл ингэхэд нэг иймэрхүү нэг баг субботник юм аа шин те. Иймэрхүү л ажил хийгээд байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо бол үр дүн гарна. Ямар тач энэ залуучуудыг явал ерөнхийдөө э, би ч уриалж байгаа энэ чиглэлийн залуу хүмүүс ч уриалж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас яг байгаль орчин ажилчлалын яам бас энэ дээр э, бизнес ажилчлалыг бас дэмжих бодлого хоорондоо ярьж байгаа. Тэгээд бас хамтын ажиллагааны э, олон талт хөлбөрүүд байгаа. Тийм байгаль орчны яамны одоо мэрэгжлийн зөвлөлийнхэн гэж ярьж байгаа. Тэгээд зам тээврийн яамынхан бас иргэний хэсгийн газартай нэлээдтэй энэ одоо энэ зайлшгүй энэ коридор гаргахад бид нар юу талаас тээвэр тээвэр талаас тий олон улсын тээвэр талаас туслах ерөнхийдөө ямар нөхцөлүүд үүсдэг юм бол судалгааны түвшинд явж байгаа. Тийм. хаан Жовийн анхны тусгай хүргийн нислэг зарлагдлаа. Эрхэм бизнес эрхлэгч та энэ удаад үрж биш, үржүүлж аялаарай. Азийн Венец гэгддэг газрын диважин хаан Жов хот нь хятадын зүүмн орших үйлдвэрлэлийн жижиамжийн нислэг бөгөөд хаан Жовг төрөөд дэлхийн гутлын хот Винжов, Бөөгтийн хувцсны Хужов, мөрөөдлийн үн тодтголтой Алдарт Ивүү, мөн дэлхийн бус барааны хот Шаушин, үслэг эдлэлийн Тоншиан Үйлдвэрлэлийн дарууд хөрөмжийн Минбо, Тайчжоу, Азийн барал Шанхай гэх мэт хотуудтай хаяа дэрлэн оршдог бөгөөд тухайн бүс нутагт хамгийн сүүлийн үеийн шин технологи, тоног хөрөмж, шилдэг инновацуудын болон өөний бараа бүтээгдэхүүний хамгийн ихний үн буцалж байдаг. Үнтэй цаг хугацаагаа нөхөж, шинэ бизнес рүү хөл тавьж, ашиг орлого эдийн засгаа сэргээх чухал цаг мөч бидэнд ирээд байна. Бүртгэлийн тоо хязгаартай тул та цаг алдалгүй бидэнтэй нэг дээрээ Нислэг гүйцэтгэгч Business Airways компани, санаачлагч Монголын үйлдвэржилт инновацийн төв Expo Tour компани. Лавлаг утас 77116123 80 сарав 6123 үрж биш үржүүлж аялаарай. За ангарах ахын ажил ажлаа довчхон танилцуулахад л ийм байгаа шүү. Тамнэ. Одоо зөндөө юм байна. Одоо ингэ цаашаа яриг юу л одоо ангарах ахын ажил бол ингэ дуусахгүй. Тэгээд дээрэс нь бол тантай дагаж яваад Хээрэс нь одоо ингээд бизнесээ эхлүүлсэн тий. За тэгээд дээрэс нь одоо ингээд зөндөө олон залуучуудтай би бас таарч исэн, уулзч исэн. Тий тэгээд тэд нар бас сэтгэлдлээ хилж исэн. Тэгээд нөгөө та битэр өмнө нэг подкаст хийсний араас тий надтай ярьж исэн байгаад байгаа. За би ихэд асуулт байна уу? Ваа, асуулт зөндөө зөндөө. Ер нь бол үндэсний мэрэгжлийн талаас ингээд бодохоор андаа хийх ажлаа аюу зүг зүйтэй ажиллах цааг өмнө гэж хандсан. Яг тийм яг энэ э, зааг одоо ч ингээ ажил дээр маань 5 дугаар хувьсан гэдэг юм болоо хэлж шүү дээ. Тийм. Мөн сасаа суулгаж орооч байгаа одоо нэг робот технологи гэдэг юм. Тэгэхээр одоо зөвхөн 4 дугаар хувьсгалын төвшөлгээр бодвч бид нар бол бас яг тэр хэмжээнд хангалттай хурц болж чадаагүй. Тэр утгаараа монголч одоо нөгөө хэрэглэгч орно гэдэг ийм статустай байгаа шүү дээ. Тэр хэрэглэгч орно. Тэр хэрэглэгч үйлдвэрлэгч хоёрын ялгаа бол тэнцгийн утга агуулгаар бол өдөр шөнө ялгаатай. Аа А нөгөө талаасаа аливаа улс орн бол гурван одоо зөвчин зүйлээр сар тутмын баталгаажж байгаа юм байна. Тэрний нэг нь ил хязгаар нутаг дэвсгэр. Аа тэгээд тэр нөгөө нь эрчим хүч. Тэгээд гурав дахь нь эдийн засаг. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьд одоо манайх бол ерөөс энэ гурвын нэг хоёр нь бол бараг байхгүй шүү байгаа гэж би бол одоо хардаг зүг залуу нь судлаачлаас боддог. Ил хязгаарын нутаг дэвсгэрийн одоо мэдээж одоо манай үндэсний хязгаарт нь бий. Ахтай нэг эрчим хүч эдийн засаг хоёр чинь стил бид нар гаднаас ямар нэгэн хэмжээгээр хараатай хэвээрэл байна. За бүр нарийн хариул Хятад улс бол дэлхийн хамгийн том бодлоо авч бас хамгийн том үйлдвэрлэгч байна. Тэгэхээр нөгөө Хятад бол хамгийн том аппетиттэй орн гэж одоо ер нь тайлбарлаж байна. За ялангуяа одоо ковидын дараа бол Хятад бол одоо 3 жил хилэн хаалттай байсан ус шүү дээ тийм. Одоо нөгөө эдгээр чинь дотоодын үйлдвэрлэл гадагшаа бүтээгдэхүүн гарах болон гаднаас түүхий авахын боёо нөгөө сонирхол нь дээд зэргээр шат диттэй явж байгаа яг энэ цаг үеэс ирж байна. Тэгээ яг тэр мөчлөгтэйгөө уйлдах байдлаар бодсон юм. Яриад байгаа юм. Зүйл бол аягүй сайн уйлдэж явж байгаа юм байна. Аа нөгөө талда түрүүс чинь манай Монгол улс түрүүн таны нөгөө зориг бараг тэр нөгөө уран юм байна гэж би бол ойлгосон. Монголын үйл төрчлөлт Манданбаатар гэсэн тийм. Тэгэхээр тийш бараг зориг шиг сонсож байгаа надад бол тийм. Тэгээд тэр талаас ингээд бодохоор энэ хамгийн том үйлдвэрлэгч хамгийн том хэрэглэгч тийм. Энэ том зах зээлийг хажууд байж хахад бид одоо үүнийг яг ингээд ухаалгаар ашиглахгүй байна гэдэг. Бас их тийм хайрын зүйл байна. Тийм ээ тийм. Тэр утгаараа читтад заг мэдээж юм ба бид нар чинь нөгөө э, хэрэглэгчийн хувьд бол манай улс бас үйлдвэрлэж чадах юм байна, чадахгүй юм байна. За импортыг орлуулж болох юм байна, болохгүй зүйлүүд байна. Жишээ нь кофе бол одоо яагаад ч магадгүй гэдэг ч юм уу гэдэг ганцхан байршлаа. Онцлогоос гэдэг шиг. Тэгэхээр яг энэ утгаараа бол бид нар одоо чадах чинээгээр энэ хамгийн том зах зээлээсээ яаж өөрсдийнхөө эдийн засгийн одоо тэр их хчлөөг сүнснээрээ бий болгож бүтээж авч байгаа юм чинь их чухал бодлого болж байна. Шатар дээр бол тийм уран нүүдэл хийж мөнчээж нөгөөд гоожих гэдэг ч тийм. Тэгэхээр яг энэ тоороо бол энэ ахлах хийж байгаа ажлууд бол инфляц гэдэг уйдтай ажил гэж хэлмээр санагдаж байна. Тэр замын гэж гаргаж өгнө. Тэгээд ялангуяа түрүүн таны хэлдэг дундын юм зуршлаг гэвэл магадгүй зөв импортын талаасаач бодсон гэдэг заашгүй хэрэгцээтэй багтдаг юм. Үнэ зуршлаг ямар нэгэн илүү хүсгүүгээр шууд ахлан үйлдвэрлэгчээс татах боломжийг нээх. Нөгөө талдаа дахиад магадгүй яг бид нар дотоодоо импортыг орлуулж болох тэр үйлдвэрлэлийг тэгжиж одоо үйлдвэрлэл асар өндөр хөгжсөн байгаа газар учраас яг тэдний одоо тэр үйлдвэрлэлийн томилгоомж ноу-хау технологи яаж манад ус удаашруулах замаар эргүүлээд бид нар бас заавал одоо юу гэдгийг Монгол дотор хийхгүй үнэтэй үйлдвэрлэлээ хийгээд дахиад гадагшаа экспорт нь гарах боломжууд нь бас шүү. Магадгүй одоо манад бас шаарлах түүхий дүүд нь болно шүү дээ. Гихмчлэнгээр ингээд задлаад ингээд өргөн цар урааг нь авах юм бол их л ажил харагдаад байгаа юм. Тэгээд хамгийн гол зорилго нь бол бид нар эдийн засгийн цаар багтны буюу хөгжлөөгөө бий болохын тулд манай энэ шинэ үеийн залууч бид нар бол манай аяг хахан талд явж байгаа. Дүүнэр хэмээх үү те. Одоо чи ингээд шил дараал явж байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүсийн хувьд бол одоо өмнөх ахмар гэснийхээ сууц зүг хийсэн зүйл за хамтрах зүйл хамтраа бас өөрсдийнхөө санаж бодож байгаагаар аяа манай Монголын эзэн хөгжүүлэх чиглэлээр дор мөндөө оролцох нь бас зөв бий бол эдийн засгийн гол гэж бас болж байна. Яг дотор бас буцалж явдаг юм хэсгийг <laughs> яриад байгаа учраас бүр огшоод байна л та гэж. Дөрөв сая бек ярьлаа шүү дээ. Манай яг одоо таад үе яг артлаас ирж байгаа гэж шүү дээ. Энд дэр болохоор яг энийг бол яг туулийн <coughs> үнэн гэх юм бол шүү дээ. Бид нар одоо яг социалист нийгмээсээ тий одоо нийгмийн хоёр нийгмийн одоо шилжилдэг шүү дээ тий тэрэн дээр бид нар бидний үе болохоор шүү дээ одоо нөгөө өмч хөвчлөл биш үү тий ингээл бүгд нь нүдээр харлаа шүү дээ тэрэн дээр юу байхгүй болгосон юм гэхээр Монгол бол тэргүүлэх зэргийн кластерын орн байсан байхгүй кластерт орн байсан тий өчнөө 100 хүнийн перэмтэй арьс гутлын арьсны үйлдвэр тийм нэхмэл сүлжмэл тийм бүгдийг Вьетнам одоо бодоод үзэлтэй Вьетнам хятадаас баг дээр байсан баг. Тэрийг чинь бид нар яг мөхөж байхгүй болж одоо энэ хүмүүсийн одоо гарт ороод одоо тийм зориултаар болсон том том объектууд том том гоё төрлийн өмчүүд тийм бидний одоо тижээж исэн бүхнүүдийг нурж сүүж яхих хамгийн сүлийн нүдээр үтсэн гихчүүд өгөхгүй манай гоёх. За доош болоод ирэхээр бас бүдэг батдаг санаж байгаа. Болоосоо болоод ирэх нэг чэнжи эдицэг. Тийм чэнхи тийм чэнжи эдиц. Чэнжи эдицэг рүү ерөөхдөө бол хүлээж бишрээд эхэлсэн байж гад бүр тал хувь. А одоо 30-аас доош насныхан бол энэ бол яг зүгээр залуу залуу <clears throat> үеигээ ер нь бол муу байна муу гэж муулж байгаа. Ер нь бол тийм сөрөг талаас нь ярьж байгаа юм шүү. Яг туйлын үнийн бол ялгааны. Тийм. Туйлын үнийн бол ерөөсөө 30-аас доош насны залуучууд бол ерөөсөө л хэрэглэгцэд хит болсон. Хизээч ерөөсөө оог яаж үйлдвэрлэдэг юм те урд нь юг арсан цүнх яаж үйлдвэрлэдэг юм одоо бүхэл юмнууд ерөөс тэр нь ойлголт байхгүй байхгүй тэгэхээр тэр үеийнхэн тэр одоо яг ирээдүйн алтан үеийнхэн шүү дээ бид нар чинь цаашаа ус орны хөрн аваа явна шүү дээ те хямгадаад ингээ аваа явна тэд нар маань да ялангуяа ерөөсөө л үйлдвэрчлэлт ерөөсөө л нөгөө юуны Ататүрк хэлсэн биз. Ататүрк хэлсэн байдаг шүү дээ. Үйлдвэрчгүй улс орон эхлээд үн үндэ алддаг. Хоёрдугаарт их чөлөөгөө алддаг. Гуравдугаар сүн мөхдөг гэж. Тэгэхээр Эрдоган байлаа шүү дээ. Одоо турк төр жишээ авъя л дээ. Тэ? Одоо Эрдоган бол юу Эрдоган биш ээ. Нөгөө Ататүрк босгоод ирлээ шүү дээ. Их чөлөөний баатар тэ. Тэр чинь тусгаар тогтнолын баатар ерөөсөө чи тэр чинь гэрэг хүн бил юу л ямар хүн байгаад гарал нь өөрөө шүү дээ. Тэрнгүүд нөгөө тэр үчиг Одоо ингээл Турк төр жишээ авах гэж байна шүү дээ. Туркуд ингээд юу яах вэ? Жохон хошигддаг байхгүй. Одоо Анталиад байж байгаа чинь ингээд ингээд далаа руу ингээд хөлөө орох хүмүүс юу яагаад юу яагаад хошигноод наргаад хөөй хөөй хэл зөрчлөө шүү надад чинь грекийн хэл рүү орох гэж шүү гэдэг. Бүх Туркийн хуурай газараас бусад бүх нөгөө харлууд нь ерөөсөө дандаа нөгөө грекийн харлууд шүү дээ Тэгэхээр сүүлийн 20 жил Туркийг хараад ахдаг шүү дээ. Жишээн дээр яриад ахдаг шүү дээ. Одоо чинь кантоны үндэслэлийн арам мэдхүү бэкэ. Гуанжуугийн том үндэслэлийн арам далаа мэдхүү. Нөгөө том том үндэслэлийн арам 20 жилийн өмнө шүү дээ тэнд явж байхад битүү Туркууд байсан байхгүй. Битүү Туркууд. За одоо тэр ИУ e гэдэг газар шүү дээ. Битүү Туркууд. Одоо хүртэл битүү Туркууд. Тийм байхгүй юу? Айгуу сонь. Би одоо сонио юм ярина зэ. Тэнгуудаа тэдрээс ч юу вэ? Турк ч өөрөө нөгөө аа Оо, Памколе Денизли. Денизли Бурса Кони айдэр чин дандаа хөөн тэрдэг. Хөөн тэрдэг. Тэнгүүд тэр хөөнгийн боловсруулах нутагших, хорших, тоног төхөөрөмжүүдийг хятаас авна. Ингээд ерөөсөө хөөн болоод дэлхийн биш одоо Германы шингээ шингээний орнуудын одоо хувц сунар одоо бэлэн хувцсан шүү дээ тий. Ноос хүн 40% дангаараа төр хангаж шүү дээ амар болцсон бүр. Тэгээд тэгэхээр тэд нар чи өөрсдөө мэдрэмжтэй, маш мэдрэмжтэй, маш хурдан, маш зоригтой, маш одоо э, э, зоригтой хөрөнгө оруулалтыг хийгээд зүгээр л дунд нь энэ Европ болоод энэ станы орнуудын энэ дунд айгүй тийм мэдрэмжтэй хөт болоод ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгээд ерөөсөө дороо босоод ирлээ шүү дээ. Турк бол тасархаа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ одоо бидний одоо байгаль юу газар зүүн позиц шүү дээ тий. Тэгэхээр бол ерөөсөө яг Азийн цайчин шүү дээ. Азийн цайчин ерөөсөө бид нар тийм э, зоригтой менежментийг явуулах хэрэгтэй байхгүй. Хойдлын Орос ингээл Тува, Хизил, Якут гэдэг чинь ингээл 100 сая хүн байна. Ийшээ ингээл Солонгос, Япон байж ингээд юм хурдан менежментийг явуулах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр залуучууд бол юм боломж байгаа битээ. Тэ хамаа алга ахнаар нь те танаа ууийнхан манаа ууийнхан те бүгд нийлээд э, сэлэн бамбаа нь олъё. Олоо олноороо э, нийтлэг эрх ашгаа тэг хэлий те бүгд нэгдий тий үйл хөдлөлтийг одоо энэ нүүрсээ за одоо бас нэг нүүрсгээ оруулчихад яа гэвэл энэ нүүрсний чи оронд бид нар ягаад хоног хөрөмж сольж болохгүй гэж тийм үстэй сум морнотгийн хэмжээнд усагаар шиг нэг харин хэрэгцээтэй байгаа өөрсдийнх нь газар дор байгаа газар дээр байгаа мод чулуу өс чулуу эрдэс бодис юу гэдгийг тий тэргээр нь ашиглаад сум сумаа кластержуулаад явхад бол болохгүй юм бол ерөөсөй байхгүй хамгийн гол нь нөгөө шийдэл бидний зориг нэгдлээгүй хэрэгтэй болдог байхгүй. Тэгэхээр ер нь залуучуудын ерөнхийдөө бол одоо тэр талаас нь хараач. Одоо хэдүүл одоо болёо гэж дуусгая. Тэгэл ингээл нэг э, нэг ядуу Монгол ингээл те ингээл бахархах юм юмтай л байх хэрэгтэй байна л да. Би ангарахаас нэг юм асуумаар санагдаад байгаа л да. Та одоо тэр том том үйлдвэрчсэн хотуудыг нүдэрээ харж байсан. За тэгээ зөндөө бол аялал эдэр хийж исэн хүний хувь мэдээж тэр хотуудаа бол үүх түүхээр нь бол судалсан байгаа хаа тийм. Яг тэр ямар цэгээс яаж эхэлсэн бэ? Тэд тийм ийм болох юм одоо тулд. Одоо бид нар эхлэх гээд нь шүү дээ. За тийм ээ. Тэгэхээр яг тэд нар улс сас нь хөрөнгө оруулж ингэж эхэлсэн юм уу? Аль эсвэл хэн нэгэн баян хүн хөрөнгө оруулж эхэлсэн юм уу? Яг гоё. Та нэг хэлээч. Бид яг тэд шиг эхлэх хэвээр яаж эхлэх хэвээр. За жишээ нь яг одоо ханжуугийн ханжуу юу жэжэрмүжин бидний яриад байгаа юу гэдэг хот шүү дээ. Энийний үүсэл гарал нь хамгийн анх омсны хот байсан байхгүй. Зөвхөн хийдэг. Дээр хэдэн зуун жилийн өмнөөс нэхмлийн хот байсан байхгүй. Аймс одоо ингээл цамц мамс нэхэл тэрийг ингээд цуглуулдаг. Ингээл ер нь бол түүхэн тийм. Адангуудын ив гэдэг хотыг чинь хин тэ хэн өдөнд татсан юм бэ хэрэг шүү дээ. Шижин фини аав ши ши хин суул юулын ямар ч юм тийм баг. Тэр жожо мужийн захирагч орсон байхгүй. За нөхөр. Тийм. Дараа нь гондо мужийн захирагч захирагч орсон. Одоо шижин фини аав байхгүй. А шижин фин чинь болохоор өөрөө шайман пужиан муж шүү дээ. Пужиан мужийн шайман пужоо өдрийг чинь ерөөс босоод ирсэн байхгүй. Тэгээ эдгээр нь яасан бэхээр юугийн түүх дээр одоо яриа. Тэгээ ийм ерөнхийдөө бол манайх шиг наран тул шиг амар тарцсан юм том хэдэн 100 мянгаар ингээд задгаа захаар байдаг гэсэн байхгүй. Тэрийг олж хараад эн чинь юу ч өөр бас хотуудын бүх бүх одоо аймсны одоо бүх л юмнуудын хотуудын дунд нь шилдэг байршилтай байхгүй. Одоо позицтай байхгүй. Тэр позиц ашиглаад усаас нь хөрөнгө оруулалт, усаас нь хөрөнгө оруулалт гэсэн байхгүй. Усаас нь хөрөнгө оруулалт хийгээд 25 жилийн 25 жилийн нөгөө э, төлөвөө гаргаад одоо тэр нь дотроо гаргасан бол жил 70 сая хүнийг юунаас гаргана гэдэг ядуурлаас авна гэдэг 25 жилийн одоо урттад юу гаргасан байхгүй та нар мэдж байгаа хта баг тий тэрний нэг хамгийн ихнийх нь тэр одоо төсөлт нь одоо хамруулад 5 км урт за энд л ерөөсөө хамгийн дэлхийн хамгийн том худалдааны төвийг байгуулах хэрэгтэй юм байна яг тэгвэл бүх юмтойгоо ойрхон солонгос япон далайн тагсдаг ойрхон 100 км тий нимбо гэдэг хамгийн том бомт байж байна тэр үйлдэл одоо жижиг юм жишээ хамгийн том бомт байхгүй өдөр тэр бомтоос 50000 контейнер гарч идэг тэр тэр бомт бас амар том бомт гэхгүй. Тэгэхээр тэрний хажууд маш том том тийм олон юу урт глобал инновац төв худалдааны төв байгуулах хэрэгтэй байна гэдгийг энэ 2002 онд юуг нь батлаад 2002 оноос ерөнхийдөө 2002 онд ашигланд орсон байхгүй. Тийм тэгээд тэнд чи ерөөсө дэлхий суулж байгаа. Тийм ингээд түүх нь бол ерөнхийдөө эхлээд амьсны хат байсан байхгүй. Тэнгуү тэр чинь дэлхийн хот болгоно. Дэлхийн дэлгүүрэн хот болгоно гэдэг ингээд улсаас нь дэмжлэг өгөөд бүх яамдууд нь өргөд бүх юмнуудын санхүүгийн асуудал төрөнг оролтын шийдэд ингээд явцсан. Одоо тэнд зориг нь одоо 20 20 жил болж байна те. Тэнд дэлхийн цугалд өгчлөө шүү дээ. Баг баг step by step гэж явсаар гал. Тэгээ зорсондөө хүрчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм том зориг байж байгаа. А бид ч гэсэн тийм шүү дээ хөшөлтийн үндийн тэнд тийм үү. Одоо бид нар түрүү ярьж байгаа жоо хазгаа явчихсан нөгөө бидний тойроод Азийн цэежинд хөнгөө шилдэг байралтай гэдэг ба шүү дээ бидний одоо нөгөө бидний локейшн бол ерөөсөө экстра бүр шилдэг байралтай байхгүй. Тэгэхээр тэр дундаа бидний энд маш том дэлхийн хамгийн том инновацийн үйлчлэн ярангийн танхимыг бид байгуулах хэрэгтэй байхгүй. Бид нар хідүүлээ нийлж явах юм гэдэг бүх үеэр нь нийлж. Тэгэх юм бол бидний энийг дагаад эдийн засаг сайжирна. Ажлын байр нэмэгдэн тэ а үйлдвэрчлэлийн салбарууд энд орж ирнэ гадаадын хөрөнгө оруулалтаа энд бидрийг одоо э, э, яадаг юм те газар юуны асуудал шийдээд өөрсдөө хөнгө оруулалт ороод ирдэг тийм үү. Тэгээ энэ монголчин өөрөө худалдаа 8 инновац том өөрөө нөгөө бүр шилдэг позицид болох ш томгийн том дэлхийн том бүс болох боломжтой байхгүй. Яагаад гэвэл за энэ ийм яагаад гэвэл шүү дээ <coughs> Япон хүн Африк руу явхад визтэй. Африк хүн, араб хүн тийм хятад руу явхад 2000 доллар төлж визтэй явж штт. Хятад хүн Орос руу асуудалтай, Орос хүн асуудал биеттэй. Тэгэхээр энэ дунд дэлхийг цуглуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэдний барааных нь худалдаа авах юмуд нь байж ийг байнгын байж ийг цаг тухайд нь өөрчлөлт том үзлийн ярам зохион байгуулчихсан. Энийгээ дагаад хэвээр маш их дагалдах нэг эдийн засгийн одоо БТ тэр мэдчлэг багт ерөнхийдөө одоо нэршлийн хэлний мэдэхгүй л юм л дээ. Энийгээ дагаад тэд чинь ачаа тээвэр карго логистик тий одоо тэгэл амар юм болох байхгүй. Тэгэхээр энийг бол энэ сая эдрийн үрсэн ч гэдэг юм одоо үнэн ч яриад байгаа модлаач яриад байгаа би үрж байгааг араагүй л эдрийн нэг нүүрсний мөнгөийг тий гэхдээ яг зүгээр сонсноо энэ сонсдоор энэ мөнгөөр бол зүгээр өстэй тийм том юм зүгээр өлхөн байгуулах байхгүй ер нь бол тий тэр хотыг өлгөө манай Монголын хөрсөн дээр байгуул байгуул инновацийн тэр том зүйл тий тэгэх юм бол бид нар зүгээр тасарчин зүгээр Ерийг дагаад идэл чинь Японы үйлдвэрүүд ороод ирнэ. Хятадын үйлдвэрүүд ороод ирнэ тий. Энэ Оросын үйлдвэрүүд бидрийг тойроод ингээд кластерууд бий болно. Монгол тэмчин цугалдаг. Далдаа намайгаа ярьдаг. Тэгээ хэдий буулгаач тий. Бөөнөрөө хэд ингээл ингээд ярьж илдэг тий. Тэр хараар ярихад тийм л том төв байгуулах хэрэгтэй байна. Монголд ер нь бол энэ бол бидний бидний ер нь бол ойрын 10 жилд хийх тийм төлөвлөгөөнд орох ёстой шүү гэдэг юм яг тэгж болдог шүү тий. Тэгвэл ерөөсөө энэ чэнэс ерөөсөө зөв алсын хараа, зөв бодлого, зөв дэмжлэг байж ич өнөөдөр 2002 оноос эхэл батлсан юм чи 20 жилийн дараа ингээ босоод ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр цаг хугацаа бүр үнэхээр хурдан яв. Үнэхээр хурдан босч ирсэн гэж харж байна. Одоо жишээ нь 90-ийнх шүү дээ. Ингээ энэ надад бол 90-ийнх нь дургүй шүү дээ. Ер нь бол. За. Яагаад надад дургүй гэдэг юм шүү дээ. Аа. Би тийш их нөгөө 90-ээс авдаг байсан усуудыг бүгдийг хамгийн нэгдүгээр анхны цаг ашны үн дээр навж тавьчихсан. Тэгээ 90-аас хүн ер нь юм ахаа байсан шүү дээ. Тэгэнгүүт тэгээд ингээд цаашаа шууд явуулдаг болсон. Тэгээ би доороос нөгөө 3 4 атуусаар нэг хөслөөд ингээд хүмүүсээ ингээд олон хотоор занжааж занжааж ингээд явцдаг болохоор намайг харахаар хүмүүс зарим дургүй хөтлөх юм бол чи яагаад чи телевизээр гардаг би чамаа мэднэ харсан түр гонж гонж зүр ингээд бүх юм аваад одоо энд зоосо байхаагүй Тэгдэг шүү дээ. Нэг талаас бас бас тэгж уурлах зөв л дээ тий. Нэг хүн энийг авдаг байсан болно тий. Тэрийг нь биш биш биш явъя гэдэг шүү. Өөр хиний зэгдэлээ очиад хилээ тэр байхгүй болоо авчихсан нэг. Ер нь бол тэгтээ бол яг энийг нааталтаа байгуулах гэсэн байхгүй. Уул нь хамгийн хинсэн. Ер нь бол энийг нааталтаа байгуулах гэсэн. Тэгсэн бүх эдийн засгийн нөгөө ерөөсө бүхэл салбарын юм манайха өөрсдөө мөнгө авах гэсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо дахиад 90 биш бид нар боломж байгаа. Зөвхөн 90 биш. Хоошоо шин яам, далян хөлөм хөлөмбөр хөлэнжаан гэдэг одоо уртаг хятадын нөгөө нэг юм нөгөө хурдны зам байгаа шүү дээ хурдыг алт хэрэг байх шүү дээ тэрийг чинь өргөргийн уртгийн хамгийн хайтал нь болохоор энэ тунжон гэдэг хот байгаа шүү дээ яг энэ үхэнд тэгэхээр бид нар Сүхбаатар юм уу тэргээр дахин нэг ирэм замуудыг бий болох хэрэгтэй байхгүй бомб бомб тэрийг хөгжүүлээд наад талд нь харин ирээнийг байгуулах хэрэгтэй байхгүй Тэгж боддог шүү дээ. Ирэн. Тэгэх юм бол эдгэр чинь бид нар гадагшаа хараад мөнгө өгөөл ороод ирж шүү дээ. Гэтэл тэр адилхан э, харилцаа ашигтай байл та. Бид нар ороод мөнгө өгөхөө дахиад буудалд мөнгө төлөөд ингэж явж байгаа. Эдгэр чинь оруулж ирээд эндээ оруулж ирээд бид нар ядаж тэг буудлын мөнгө тэд нар өстөө өгөлтэй. Ингээд агуул бид нар хөдөлж байгаа л та. Каргого банад юу тэр логистик юм манад логистикт аягүй тийм эргэл нөлөөлөх байхгүй. Энийг бас бодож явдаг шүү дээ. Ер нь бол тийм нэг дахиад шинэ бүр бүр цоог шин ирээ үйлдвэрлэм азар ясмаар эсвэл ингэж мэдээд байхгүй. Тэр нөгөө Хонконг юу яа оромтхгүй нөгөө альбарт альбарт та тий амар гоё цэвэрхэн гоё тийм нэг <laughs> тий гоё бомб байг л та тий тэгж боддог шүү дээ. Энэ тэгэл орхиг л дээ энэ зам өдрөө ачаагаа ачна тий цаагуур нь гоё гардаг тий ингээд цаанаас нь э, шууд хонголоос юу н орд гадаг бомб таруул олон багц бол манай тий шүү дээ тий зөвхөн нэг газар тий дөрөв нөгөө ахын хэлээд байгаа дараа зузуун байсны юм гэсэн бас бид аг өндөр утга өргөргийн үед ингээд позишн харж ийж бодлого боловсруулна гэдэг ч л одоо нэр одоо ихгүй. За бидний одоо төв Азийн төвтөн байгаа гэдэг ингээд тэр яг хоёр өрштэй. Хоёр өршнүүд дэж мөн байгуулж төрийн байгуулалт бодлого нь өөр. Гэхдээ харьцангуй одоо жишээ нь хэд бол коммунист намар өдөртөө эдийн засгаар либералчилдаг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн чиглэлийг чөлөөлдөг чөлөөлж өгдөг нэг тийм онцлог бодлого байдаг. Тэр утгаараа манайч мал арчсан ус хэрэгжүүлэн зарчуулж зарцуулж тийм. Тэгэхээр хятадтаа бол одоо одоо ч манай гадаад хөлтаа чинь хятадтаа 2 төгрөг маард бол 3 төгрөг рүү орж ирнэ да. Монгол мөнгөөр өтөж 10-аад их 80 юм уу та тийм. Аа сая сүүлд яг үе ерхий сайд нөгөө айлчлаар бол 10 тэрбум долларт хүргий яг одоо хоёр талын хоёлаа санал нэгдсэн. Аа энэ тал дээр бол анх хэмжээний заашгүй авчир гэж үлэх хэрэгтэй. Гэтэ яг цаасан дээр биш бодит үйл хэрэг ажил болох ёстой гэсэн ойлголт ингээд яриад ялангуяа одоо эдгээр даа миний ойлгож байгаа бол хэрэгсэн мэдээлэл одоо тэр 10 тэрбум доллар төгрөг худалдаа мэдлэлтэн дээр бол Монголын талаас санаачлалуудаа маш их сайн гарах хэрэгтэй дэмжигч дэмжих бэлэн байгаа хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ тал дээр түрүүний хэлээд байгаа. Тийм тийм тийм. Бид түрүүний хэд чинь марахта мантай л байгаа шүү дээ. Дэлхийн маш том өдрөөс нь хамгийн том хэрэглэгч, хамгийн том үйлдвэрлэгч. Эдний чинь худалдаа авах хэрэгцээ ч их байгаа. Үйлдвэрлэх шаардлага ч байгаа. Тэгээд тэр утгаар нь бид нар энэ нөгөө нэг <laughs> баруун цөөнөр явж явсан ч арилж яаныхаа хэлийг бодлогын ихтэй зөв төвшөнд одоо аач хэрэгтэй байна. Ялангуяа манай хөл инновац хөгжлийг төвийг бий болгоч гэдэг юм уу тийм. Энэ чинь яг унаач зөвсөл. Ачлах. Тэгээд эргүүлээд одоо магадгүй хятадч юм бол өөрөө хүн ам ихтэй учраас одоо дэлхийн том том үйлдвэрүүд хүртэл хятад ингээд дамжлага үйлдвэрүүдэд байгуулж байгаа шүү дээ. Монголд яагаад байгуулж болохгүй асуудлыг бид ярих хэрэгтэй. Бас тийм. Жишээ нь одоо Apple-ийн тэр чип үйлдвэрлэдэг Тайваны юуны Samsung үйлдвэрүүд энэ аа байж болох байхгүй. Тэр тэр Bosch, Yamaha, Yamaha гэх тийм. Байх бүрэн боломжтой. Тэгэхээр магадгүй энэ чиглэл тэр төр зүйл бүрэн одоо юу тийм утгаар нь харж чадахгүй. Арга хувийн хвшлүүд нь энэ санаачлалууд өөрсдөө харахгүйгээр заавал хөрийг харахгүйгээр энэ бодлогын зохицуултыг хийж өгөх байх гэж найдаж байгаа. Зүгээр тэр үүднээс ингээд өөрсдөө сарилжсан холбоо тогтоогоод баг багаар ч гэсэн тоосоо өөрлөд хилдэг шиг те. Ингэж байгаа бид нар алсын хараа нь бол Монгол бол ирээдүйд ер нь манай 3.5 сая хүн чинь гэдэг хит хитэн том үйлдвэр бол ингээд зүгээр дангаараа ингээд ажиллаж байгаа хангаал. Өө талдаа эдийн засгийн эргэлтийн хувьд бол маш том зүрх нөгөө зүрхсэн цус цус шахах хэрэгтэй шүү дээ тий. Зүрхнүүд ороод иж гэсэн байхгүй тийм. Үнээр байна тийм. Үлдэр гэдэг ч юм шиг. Аа ингээд би бол гэх юм бол үлдэрсэн тэгэл одоо өмнө нэг 12 онд манай эдийн засгийн супер коуч зураг өсч байгаа үед чинь дараагийн сауndi араб Дубай гэж одоо манай хэж ярьж байлаа шүү дээ. Хамгийн эдийн засгийн тэгж яриаш дараагийн Азийн баг гэж би ч амны хэлгээс ашт юм бэлэг гэл ингээд ингээл байсан даа шаналтай манай нөгөө мөхөр ус төчтэй харгаагаад ийм болоог үлдээ. Тэгээд эцэстээ бид нар Дүүсний хулгай хийсэн шиг л одоо болчихсон. Түрүү юу байлаа л та. Нөгөө сая ярьж байгаагаар энэ <clears throat> а одоо энэ сая одоо чинь юу эдийн засгийн одоо бид нар нөгөө нүүрс гэлд ярьж штэ тий. Тэгэхээр ер нь бол энэ хятадын үйлдвэрчдийн за ингэж байгаа За энэ яриг сэдвээр чи өөрөөр хийж тээ. <laughs> За үйлдвэрлэлийн парк одоо хятадын ямар нөгөө салбар салбар нөгөө дамжлаг үйлдвэрлэлтэй гэдэг чинь тээ. Би тэрийг бүр одоо Вьетнамын Аматай районг Аматай сити гэдэг хоёр газар үзлээ. За түүнгүүтээ хятадын Чинфу юу шахагийн хажуудлын Чинфу а Пужианы Шамины Пужиан гэдэг энэ үйлдвэрлэлийн паркуудаар орлоо л доо. Тэгэхээр би айгүй тийм сонио асуулт. Миний дотор бодож явдаг юм шал өөр юм билээ. Миний болоод бидний дотор явж бас нэг амдралтай өндүүлт юм байд юм биш үү. Нэг юм гэрэл үйлдвэрлэдэг захиралтай уулзаад ингээд байсан чинь ингээд шоурум мөн орж үзээд би ярьжсэн байхад тэгсэн чинь танах ингээд нэг тэр тэр бом 400 сая хүний зах зээлтэй хэвээр хэвээр амар байгаас алж байгаа хэвээр гэдэг тий. Тэнгүүд үгүй шүү дээ. Манайх ерөөсөө энэ наттай адилхан мянган үйлдвэр байгаа тий. Идэр бол тодорхой хэмжээний өөрийнхөө юу зах зээлийг багахан юу л дотоод үйлдвэр юу нийлүүлдэг. А ихэнх 90 90% нь бид нар гост гост одоо Оросын гост стандарттай, Казаки ямар стандарт э, тий бүх стандартаар бид захиалгаар хийдэг. Тий стандартаар нь үйлдвэрлэж өгдөг. Гэт ингээд энэ дэр юу харсан харагдсан гэв чи тий. Уу яагаад бид нар энд энэ улс ор том сайхан юутай эдний хөрөнгө оруулалтыг аваад энд одоо тэр Bosch, Yamaha тий одоо Michelin одоо тэр нөгөө юу Вьетнамын чинь Вьетнам Тайланд дээр чинь тийм байдаг хөөхгүй ерөөсөө газар зүйн процесс далайн нөгөө бомтоо өөрийнхөө нөгөө давадлаа ашиглаад эргийн бомт юмнууд дээр дандаа нөгөө кластеруудыг бий болгочихсон том том кластеруудыг бий болгосон. Тэнд нь зүгээр яг л одоо Беккигийн яриад байгаагаар дамжлаг үйлдвэрүүдийг яатсан тэгэл э, тийм ч дэлхий цугалж дэлхий ерөөсө хүм цугалсан дүүс. Станц барыг дараа Азийн баг болгож хилд орчод байна. Тийм үйлдвэрчдийн паркуд бол үнэхээр амар. Үйлдвэрчдийн паркуд ч юм уу олон янзаар байдаг юм билээ. Domestic одоо тий investment zone, domestic trading zone тий, domestic юу international тий, international industrial zone гэдэг ерөөсөн бүгдээрээ ерөөсөн дотоод хангах, гадагшаагаа хангах тий. Тэнгүүт хөрөнгө оруулалтын бүс, аль эсвэл юу гэдэг маш олон янз байдаг юм билээ. Гэхдээ бүр имэх зэгцэндээ бүр үнэхээр дээцэгтээ орчихсон. Үнэхээр дээцэгтээ. Асуулт асуучих уу? Оо. Тэгээд аа нөгөө аливаа улс үндэстэн чи өөрсдийн нөгөө үйлдвэрчлэлтэй чадах гэдгийг бий болгохын тулд байхгүй байсан зүйлээ. Байжсэн юм аа нураачаад одоо дахиад байлгах гэдэг шүү дээ. Бид нар одоо ярьж байгаа. Тэнгот одоо нөгөө өмнө нь хийж исэн аль хэдийн хийгээд сурцсан байсан тэр уламжлалт зүйлүүдээс сэргийхийн тулд одоо яг кластерын бодлыг хэрэгжүүлдэг. Над бол одоо жишээ миний сүйд үнснээр одоо нөө манайх чугаас нь алч болно шүү дээ. Аль олон амин зэл тийм байж ирсэн. Тэгээд доочсон дэ тийм л аа. Тэр нь болохоор бас нөө дэлхийн дүрслэлтүүц тийм чанартай байхгүй Монголын тийм ээ арьс үүстэй шир одоо дахин боловсруулаад их таваар гэсэн чанарын багш бол маш их зүйлийг экспортлж болно. Тэгээд энэ санаа нөө ПК-г ярьж байгаа бодлогын чиглэлийн таны яриад байгаа одоо яг юм бодит үйлдвэрчтэй чиглэлийн гэдэг хоёр тийм одоо Монголд ялангуяа одоо яг тэр мал аж ахуйн чиглэлийн үйлдвэрчлэлийг илүү их одоо хувийн зүгээс ч тэр тийм эдийн засгийн бодлого үүднээс ч тэр маш сайн сурталт дэмжиж өгөх юм бол хүмүүсийн сонирхол аль хэдийн байгаа бэлэн зүйлээ намаацлах зүйлээр дахин боловсруулах хийгээд эцсийн бүтээгдэхүүний шууд экспортлоод билээ. Би энэгээр их мөнгө хийж болох юм байна гэдэг. Амгууд инновац шингээх юм гэж байна. Тэрийг сайн ойлгочих юм бол тэрийг бол одоо юу гэх хийх хүсэлтэй шингэх юм бол зүйтэй байна. Тий, яг үнэ тий. Яг нь нацтай ёстой зөв. Шинэ агийн зааж өгөх гэдэг чухал байна. Аа, ийшээ бодлыг нь одоо чиглүүлгээр ингээд зарцуулаад тий. Зөвхөн одоо энэ мал аж ахуйтай холбоотой инновацлыг э, үйлдвэрлэх дэмжих хамт хөрөмжийг нь одоо бас чиглэх. Мм тий. Стартапуудыг тодорхой хэмжээгээр эхний нэг 2 3 жил дэмж тоног төхөөрөмжүүдийг нэг хөдлөн хөрөнгө тий зээлээр болгох. Хөдөлтөө зээл. Одоо шинэ манай хөслийн малч уу яг энэ чиглэлээр бас бодлого шилжүүлж явах хэрэгтэй. Тий. Тий. Жолчны нэрдээ ашгийн татвар матраас хин хийжсэн ч юм. Тий. Мань хүн өөрөө зүгээр аргыг болоод үйлдвэрлэлийг чанартай бүтээгт үйлдвэрлэл гаргаад ирснийхээ дараа баг багаар за брав шүү. Яг нь тийм экспортод дэмжин шүү. Тийм улам илүү үйлдвэрлээ гэдэг дэмжлэг болон авч өгч. Тийм. Мэдээж бид нар бол төгсөн үсээр үгүй. Аарын 20 жилтэй бол амар бас их ухчиж нүгтэй хөөхтэй. Гол нь олж ирсэн мөнгө юу барих вэ гэхээр урд нь чаддаг байсан тэр зүйлийг хийх сэргийгээ тэрийг юм өртөг инновац шингээгээд бүр тэр одоо бактери хэлбэрийн тэр нэг юм дэлхийн нэг дээр яваад байгаа ажилтны 5 дахь үйлчлэлийн юу бас замыг засч өгөх. Илүү их тэр инновац байдаг нэг одоо тэр 3D принтерээр байшин барих технологи. Тийм тийм үнтэй. Тэрийг нь аваад чи үзүүл нийтний модель угсраад барьж үзүүл. Нөгөө барилгын компани ч сонирхгүй тэгэхээр маш их баг зардлаар маш өрөг өжтэй хүн хүчний баг зардлаар ажиллаж бууруу хөдөлж байгаа. Ажлын юу хөгжлөх үү тий. Сонирхлуудыг нь та танилцуулах гэдэг шүү дээ. Танилцуулах гэж байгаа сонирхлуудыг нь энд байгаа барилгын эдийн засгийн их ашигтай сайн үе чиглэлцүүлчих. Та нараа үйлдвэрлэгч тий. Та нараа илүү их одоо инновацлог маш хүчний баг үүсгэж одоо ерөнхий өндөр чанартай. Тийм ээ. Тийм. Тийм. Та би дагуулсан. Энэ хүн ингэж дэмж чинь те. Ийм зохицуулт ингэж явж байгаа те. Ийм ийм одоо их боломжтой гэж байна. Нэгнийхээ зөв хэсгийг нөгөө талаас нь маш сайн дэмжиж өгөх замаа. Тийм. Тоогоо дүрглэсэн үг шүү дээ те. Сайхан. Яг нөгөө вин вин гэж зарцуулах гэдэг. Тийм ээ. Магадгүй та бол одоо сайн нөгөө экспортлуудыг сайн ясных одоо энэ кантон ээж гэдэг юм уу тий одоо энэ юмнууд тий зөвхөн нөгөө нэг ажилтны дараагийн хасгал хийсэн тэр зүйлээсээ та нар хуваалцаач. За тий. За тий. За наадах чи гоё асуулт байна. Сайхан яриад байгаа. За энэ За яг анхны яг би урд нь энэ хөдөө аж ахуйн салбар агро паркинг тий агро хөдөө аж ахуй газар тариалан энэ ерөөсөө энэ агрогийн салбаруудыг би нэг тийм мэдгүй байсан. За яадаг болов гэдгсэн чинь сая би Туркэд нэг яг тэр өдөөч Коня гэдэг хотод ингээд судалгаа хийвсэн байхгүй. Тэгсэн чинь ерөөсөө тэдний бодлого нь ерөөсөө яг одоо далайгийн ярьж байгаа. Ерөөсөө газар нутгийн олгоод кластержуулаад тий зургийг гаргаж өгөөд бүр маш зохион байгуулалтаа маш ирээдүйг харсан, маш үр ашгийг харсан. Нэг ерөөсөө шатлсан тийм мэрэгжлийн усуудаар ингэж кластеруудыг бий болгоод тэгээд одоо бид нар чинь манад их чинь одоо бидрийг ингээл ноос юм өнгөдүүлээд ингээд гаргачихжээ тий аль ширийг мань ингээд өнгөдүүлээд аваад идэх чинь жишээ нь тэнд байж яхад ерөнхийдөө бол технологи болоод судалгаан дээр яасан шилдэг шилдэг инновац технологиуд гэж шүү дээ төрөөс нь маш их дэмжиж өгдөг билээ түрких юм бол тий тэгээд яг түрүүний ярьжсэн тий за одоо тий нөгөө төлбөрийн тий одоо юу яагаад скемчлээ те төлбөр зээлийг ингэ скемчлээд за хөл дээрээ босоод ирэхээр ингэж ингэөр одоо ингэж ингэж ингэөр зургал гаргаад ингээд маш хүчтэйгээр дэмжиж өгд юм билээ. Тэгээд манай тэд чи өөрсдөө хонь ноос хөнгөрөө бол ерөөсөө өөрсдөө дэлхийд нэг намрт орчлоо шүү дээ. Ерөнхийдөө бол турк. Тэр нь юу гэхэд дандаа хятад онгод хөнгөж ирсэн. Тэгээд тэрэн дээр юу ярьсан гэсэн уламжлалт одоо нэг нэг мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн түүхий дээр бол өөрсдөө үнэхээр тасарсан билээ. Бясалгаараа бясалгаараа бол ерөөсөө юунд дээгүр орчин шүү дээ. Шингэний орнд Европт бол дээгүр орчин, Турк бол. Тэгээ бидний энэ арц гэдэг юм шүү дээ. Арц ингээд зөвхөн манад бол арц гэдэг ойлголттой юм чинь ерөөсөө зүгээр л юм арц чинь зөөлрүүлчихэж байна. Бүр ингээд тостоо холиод бүр ингээд бүр юу ч юм мэддэггүй амар гоё юм болгочихж байна. Тэгэл ерөөсөө маш олон тэр сортуудыг хүмүүс явуулаад судлуулад гоё гоё сортуудыг цуглуулад team sort cluster Тэ Итали сортын кластер, Бразил сортын кластер гэдэг ингээд ерөөсөө юмуд бүрдүүлсэн байна. За тэнгууд нэг жишээ ярихад байна шүү дээ. Бидний би нэг бүр урталт Индонезид явжсэн байхгүй. Тэгсэн чинь арь ширийн захаар орсон чинь тэдний юу яасан гэхээр шүү дээ. Энэ арьс нь ханх арьс юу гэсэн чинь манай хамгийн чанартай арьсыг танд үзүүлэх гэж байна. Тэгээд альсыг бол урлаг болгоо хийцэн баг шүү дээ. Аймар гоё болгоо хийцэн бүрэн торгомсөд бүрэн гэж цэцэг даавууц болгоо хийчихсэн тийм. Энэ хамгийн сайн альс нь энэ байгаамаа гэдэг чинь. Энэ ханах альс гэдэгсэн чинь би өөрийгөө э, ханах альс гэдэг би тэнд айгүй сонирмсан байхгүй. Энэ ханах альс гэсэн чинь Монголиа, Монголиа гэж байгаа байхгүй. Тэнгуут нь би гинт энэ энэс жоох асууя тий одоо нэг жоох асуулт асуумаар санагдав. Өөрөө ханаас ирсэн бэхээр би Japan гэсэн байхгүй. Өө тийм үг л ингэж юм. Тэгэл энэ яагаад Монгол ирсэн гэдэг юм бэ гэсэн чинь манайх шиг одоо энэ нөгөө далаа дагсан чиглэг улс орны одоо өхөр юмнуудын арснууд ерөөсөө дандаа энэ бисаа биш хажиг хажигцсан дандаа цорцсон байдаг гинэ. Энэ арс бол ерөөсөө дэлхийд Монголын арс нэг номерт ордог. Энэ нөгөө хүүтэн ширүүн эртээ суур амьсгал дээр өштэй те тисжүүлсэн хамгийн юу зузаан тэгээд айгуу тийм чанартай арс байдаг гэдэг ч аахгүй. Тэгэхээр бид нар энэ дэлхийд нэг номерын бүтээгдэхүүнүүдээ боловсруулах шатыг юм бид нар боловсруулах үйлдвэрүүдээр анхаарах хэрэгтэй байна гэх юм. Одоо жишээ бид нар ярьсыг юм тэгэл Франц, Италийн, Шеврон, Европ нэг юмнууд ч оруулж ирэл ингээл хагас боловсруулал аваа авчиж байгаа юм. Өрөвдөлтөө амар өрөвдөлтөө ингээл тэгэл ингээл хүүхд нөгөө хил мэдгүй хүүхдийн урдталт нь ингээд нөгөө э, хоолыг ингээд аваа явуучих хангаагаал ингээд хараад байдаг шүү дээ. Яг тэрүүнтэй адилхан байгаа байхгүй яг ингээд. Тэгэл одоо нэг Тэр тэтгэж аваад шүү дээ. Тэгэн гот одоо ингээд нөгөө арьс одоо тэр чинь манай Монголын ах шүү дээ. Энэ бэлчи одоо Канадын юм юм дээр ингээд хурал зөвлөгөн дээр ингээд би манай нэг найз ярьж ирсэн байхгүй. Тэр ингээд явах чинь Монголын ах хамгийн сан ямар ч химик хатгүй ямар ч тэжээлийн тэжээгчтэй малаа тэжээгч нөгөө тэжээлийн бордоогоор нөгөө тэжээл юу яадаг те ямар ч юм ерөөсөө яг л нөгөө органик те органик тийм юу юу байх гэж байгаа юм. Тэгэхээр манай махыг хүртэл доошлуулж аа өнгөө өнгөө за яах вэ нэг цэргийн хэрэгцээнд авал авъя маа гэж аваал те тэгвэл цаана дараа ингээд явчихлаа. Гэтэл сая урддаг бүх урдлын махнууд чинь бүгдөө хөрөөс ийм хачин богч төрийн мах шиг нэг ийм сонир муухай ийм юм уу хоньны мах аваад ирсэн. Хоньны мах гоё аваад ирсэн чинь богч төрийн хүн шиг нэг юм байна. Гайхад. Энэ юу юм гэсэн чинь манай хонь гэдэг. Тэгээд энэ ясаарчтай бүр яг нэг юм нөгөө гөрөөсний нөгөө зээрийн мах шиг юм авчиж байгаа байхгүй. Тэгэл идэрсэн урагшаагаад бид нар чинь бахыг аваад байж. Бид нар энийг юугаа бол энд өөрөө боловсруулах үйлдвэрүүд бий болгоод ятар дамжиж цаашаа манай мах гарч ирсэн. Гадаад руу, Вьетнам руу гарсан, Тайланд руу гарсан. Тэгэхээр бид нар махны энэ өөрсдийнхөө нэг уламжлалт юу байна гэвэл боловсруулах үйлдвэрүүдэ лабораториудаа савраг баглах тийм шинжилгээний лабораториудаа бүгдийг нь яваад тэр ийм гой кластер бий болох юм бид нар юу л мах байна шүү дээ. Тийм юу л мах байна. Тэргээр л бид нар одоо эдийн засгийн тодорхой хэмжээр бас айгүй тийм Э, хичмжилээд явчих юм бол бид нар бас хоёр талах илүү гэдэг байхгүй. Тим салбар бол айгүй юм байна. Цагаан хэдийн салбарыг бол одоо ямар ч юугаар болгож явж байгаа. Тэгэхээр ингээд ийм юм санаа одоо энэ аа мал нэгдлийн одоо хуучин нэгдлийн юмд нь системд нь жоохон тэр төстэй системд нь оруулаад тэнгууд дунд нь юу ин олгоод тоног төхөөрөмжийг нь зээлээр олгоод тэрийг нь кластер хийгээд хашиж аваад тийм үү тоног төхөөрөмж аваад өөрөө ингээд авч улгаа игээд аваач зарчихгүй те зээлийг нь олоод тэнд нэгцэн консалтинг нэгцэн маркетинг нэгцэн судалгааны алд нэгцэн сэлбэр хэрэгслүүд юм нэгцэн ерөөс юм нэгцэн дэвцтэй болгоод өгөх юм болно гадаад дотоод тэгээ макро микро төр бүгдээрэнд нь борлуулалт тий одоо бүх зах зээлийн судалгаантай нь хагаад борлуулалтыг хийж өгдөг нэгцэн бүр хүргэлттэй олон компаниудыг ингэж явуучих юм болно хөдөөч хүн салбар дээр бол подкаст босоод ирнэ нэг нь ноос жоох нөгөөх нь янгууд хэдэн юугаа зөрчил яцдаг нөгөөх нь 2.4-т даав хийж явах нөгөөх нь сорочны даав хийждэг тийм ингээл яаж гот нэг нь сав цагаан даав нь үлдээд өгөн нөгөөх нь батерныг нь дээдлт ихээ явуулж батерныг нь хийгээд өгчдөг нөгөөх нь хэдэн зуун давхраар нь ингээд эсгээд өгчдөг нөгөөх нь одоо ойдг шиддэг тийм ингээл бид бэлэн бүтээгдэхүүн гаргаад ирэхэд бол хөдөө аж ахуйн салбар зөвхөн хотод төвлөрөхөш тэрний чинь үндсэн түүхий хэд нь болоод орхир чинь хөвөн тарилж болж шүү дээ бид одоо энэ минингийн тал дээр нөхцөл байх шүү дээ. Грац зуны хувьд бол хөнгөө тариулж болж байна. Жишээ нь шингээ хийж болж байна. Тэгэл ерөөсөө маш их боломжууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр лидер үйлдвэржилт гэдэг юм ийг л ерөөсөө яагаад хөгжүүлэхгүй байгаа гэдэг юм. Олд шалтгаан болохоор шүү дээ. Импортыг энэ хүмүүс чинь барьцсан байхгүй. Бүгд одоо Оросын хүнсний импорт те. За тэгэл элсэн чихрийн импорт, цагаан будааны импорт те. Ерөөсөө хүмүүс одоо бүхий л юмуд одоо ингээл скотч нэг юм барьцсан байж байна. Хитэн юугаар барьцсан. Дандаа нэг импорт юм барьцсан ус учраас ерөөсөө яг хатуухан хэлэхэд одоо энэ нөхдөд чинь л одоо энэ нөхдөд юм тийм тийм. Жижигхэн төвлөрүүлдэг э, одоо хөгжиж юм л яах вэ? Эдгээр ажилгүй болох байхгүй. Чинь л биднийг тижгээд шүү дээ тэр. Тэгээд ингээд ингээд болох. Тийм учраас энэ системийг халаад, change системийг халаад ерөөсөө л үйлдвэрлэх талаас нь ингэж залуучуудаа хөгжүүлж өгөх гэж. Одоо кантон биер болох чинь. Кантон биер л чинь гэсэн байхгүй. Анхаа би одоо худлаа хөдөлгөөний танхим зөвхөн membership тийм member-ийн хэмжээнд зүгээр нэг хідэн нөгөө залуучуудыг нөгөө гişүүдэд аваа явдаг гэсэн байхгүй. Тэнгүүд нь араас нь хамгийн анх манайх орж ирээд масыг авч удаа болсон байхгүй. Хэдэн 100-аар авч удаа болсон байхгүй. Тэндээс явсан залуучууд дандаа бизнестэй болж штт. Ерөөсөө Зүгээр нэг жишээ нэрх чинь л нөгөө шон үргээгч гэл тэнд 3 долларын ямиг хөрхөн одоо жишээ нь шар шоу гэдэг ч юм уу тийм ингэж бичээлэл өөрөөхөө брендийг хийлгээд ирж штэ. За тэгэл зөндөө юм тэндээс бизнес санаа гарч байна. Ерөөсөөр кантон пэр дээр цугласан одоо хүмүүс ямарваа нэгэн шин санаатай бизнес санаатай болдог. Яг л тэр чинь 30 мянган гулаа нэг дор цуглаж штэ. 30 мянган гулаа нэг дор цуглаж өөрийнхөө шинийг аваад шинэ технологи шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ шугам үйлдвэрлэлүүдээ тийм инновацуудаа ингээд нэг дор суулраад ингээд үзүүлж танилж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг хүн тэр чинь үзсэн хүн чинь мянган компанитай 30 мянган компанийг очиж үзнэ гэвэл насан ч гүцэхгүй арабын шахт байх мөнгө байхгүй тэр чинь тий. Тэгэхээр чи ингээд нэг дор 30 мянган доллар байж хахад нэг дороос бүгдийг ингээд үзэж юм гэдэг чинь тэр чинь бүр өстэй боломж өгөх. Тэгээд арабын орнууд шүү дээ тий. Одоо Астаны орнууд өдр чинь болохоор кантоны үзлийн ярамгүй амьд байхдаа кантоны үзлийн яранг очиод үзчих юмсэн гэж хоорондоо ярьдаг. Тэгэхээр одоо нэг кантоны үзлийн яранг анх нөгөө байгуулснараа явж илээ. Одоо тэгээ 133 дахь зохион байгуулагдсан. Манайх 3 бас энэ завшааныг ашиглаад хэлчихье тий ярьчих бас тий олон үстэй болохгүй олон шүү дээ болно асуудалгүй тий за за гурлаа зөвшөөрч юм тий бас нэг хоёр хоёр нэг зөвшөөрөд ихгүй бол бас тий за за тэрнгүүт ингэх гээд байгаа байхгүй бид нар нөгөө ерөнхийдөө кантоныг мас руу н оруулсан Яг хөө алдаа оноо байна уу байна. Тэрийг бол хүн алдаагүй нэг амар явуулсан э, гэж байхгүй. Энэ чинь бас нөгөө олон хүн чинь 100 хүмүүс чинь хүний газар хөлийн гарын шалбалахгүй их амьд аваа явсан бол амьд авчрах хэрэгтэй тий. Бүрэн бүтэн юм байж болно. Хилийн цаан чинь хэцүү шүү дээ. Юм цохон байгуулж авч байгаа юм гэж чинь тий. Тэгээд алдаа малдаа гарсан байж магадгүй. Тэгэхээр тэр алдаагаа бол одоо бол ингэдэг бол засноо засна. Мэдээж тэр чинь алдсан хүн чинь алдаагаа мэдчихэж байгаа юм чи тийм. Тэгэнгүүт одоо 133 дуудаараа ерөнхийдөө зохион байгуулагдаж байгаа байхгүй юу? 133 дуудаараа. Юус тасралтгүй 57 оноос 57 оноос шиг 133 дуудаараа зохион байгуулагдаж. За тэнгууд энэ дээр чинь 30 мянган амаар зуларж байгаа. Гурван үе шаттай байгуулж байна. Ерөнхийдөө 1 сарын 4 сарын 15-наас 19-ны хооронд бүх цахилгаан хэрэгсэл жижиг дунд үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүд гэрэл гэрэлтүүлэг, холбоо мэдээллийн хэрэгслүүд те одоо ерөөс бүгд ерөөсө цахилгаанаар л ажилладаг юм те. Тэгэл ерөөсө тээврийн хэрэгсэл өргөх цамхаг одоо блокны үйлдвэр мүүлдэр гэж ерөөсө үйлдвэрлэлийн тоногдох хөрөмжүүд 4 сая 15-аас 19-ны хооронд цомгол. За тэгвэл энэ лүү болохоор бид нар гурван төрлийн маршрут гаргасан байж байгаа. Бизнес сервис хоёр удаагийн эслэх юм шууд эслэх юм. Тэгээд эхнийх нь болоод ирэхээр хүмүүс зарим санал ихэнх нь нэг л явж байгаа юм чи нөгөө замаараа нөгөө занжааж тэнгэрийн хаалга шилэнгүүрүүд ирж штэ тэ тэднийг үзий тэгэл та нэг талдаа онгоцоор яваад нөгөө талдаа доогоор хийж болдгоо мөхс юм байгаа байхгүй тий тэнгууд их сонирхолтой ш олон тийм юм үзэх attraction attractionуд нэг байхгүй тий тэнгууд бид нар юу нэгтгэн тийм айл байгаа Нэг талд онцоор нөгөө талд ор. А хоёр дахь нь болоод шууд онцоор хоёр дахь үе нь болоод ирэхээр шүү дээ. Одоо бэлэг дурсгал, хувц, хумар, бэлэн өргөн хэрэглэн бараа бүтээгдэхүүнүүд. Тийм. Гурав дахь нь болоод ирэхээр энийг бол гурав дахь нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүд тий. Бэлэн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүд одоо хүнс хүнсний найрлаг орц юм технологиуд нэг гэдэг найрлаг тий одоо пигмент одоо юу гэдэг орц технологиуд эссенс эссенс бүх юм үүнд гарна үйлдвэрлэгч нар тэнд очих тийм юу тийм юутай. Тэгэхээр энэ гурван этап этап биш үү тийм пасс пасс пасс нь болохоор ерөөсөө л үйлдвэрлэх хөдөлთა эрхлэгч байгаа улсууд тэнд очиод шийдлээ ерөөсөө машгүй бизнесийн санаатай гарч. Ер нь бол кантоноос маш их хэдэн сая бөөний худалдаачд болоод үйлдвэрлэгчд төрсөн гэж байгаа шүү дээ. Ер нь. Оо вау. Тийм болохоор кантоныг одоо явна. Тэгээ манайх одоо кантон руу явах гэж байгаа гурван юу төрлийн маршрут гаргацсан байж байгаа. Тэгээ энэ талаар мэдээллийг Expo Tour гэж пэйж байгаа манай. За. Expo Tour гэж пэйж байгаа. Тэрэн дээр Expo Tour гэдэг пэйж дээр бүх мэдээллүүдээ байгаа шүү. Хоол харсан чинь ярьж байгаа марцлаа. Ярьж хоол харж байгаа марцлаа. Юу ярьж лээ би. Ам хөдлөлээд хоол нүдэн дээр яваад байдаг тийм. Ямар гоё хоолтой газар вэ. За Энэ бас танд болон бас э, сонсож байгаа үзэгчтэй хэлмээр үндэсний цэцэрлэгийн хүрээлэнгийн яг чангахан талд нь тий брод бродерс гэдэг ийм гоё шинэ ресторан нэгдсэн. Тэгээд өнөөдөр бас манай одоо тий энэ сайхан ярьслахыг одоо зочин болж байгаа бүх усуудад дайлж байгаа юм шүү. Та бүхэн маань тэг хоол ичээд энэ рестораны хоолны аса амтыг бас сайхан шинжиж хэлээрээ гэж. Тий тий тий. Хэвээр гоё юм тий. За тэгээд хоол идэ. Тэгээд ерөөхдөө бол энэ түрээд өндөрлөе гэж бодож сайн хоолоо тухтай идэ. Бид нар баг цаг гар яаш чи. Тэгээд магадгүй энийг үзээд ангараг ахтай холбогдъё. Саяны сая сүүлд хийсэн аялал руу яммаар байна гэх юм болоод та сая хэллээ шүү дээ. Ямар пэйж лээ? Экспо тур гэдэг. Экспо тур гэсэн энэ пэйж руу ороод ангараг ахтай холбогдож байна. Би ч гэсэн манайхан хариу өгөөч. Тий. Холбогдож болно шүү. Энэ бол нээлттэй байгаа. Өвшөнийг яг завшаа нэг заавал хоолыг өргөх гэдэг чинь <laughs> тийм жалзал э, чи заяа. Тэгэд энэ одоо бид нар болохоор юу штэ ийм байгаа. Залуучуудыг сайн ярьж штэ. Тэгэхээр энэний өмнө 3 сар гараад заяа. China Business Discovery гэдэг. China Business Discovery гэдэг нэртэй чухал чухал үйлдвэрлэлийн хотоор доогуур аялаж одоо контент хийгээд ирэх чухал чухал яг бизнес стратегийн хотуудаар үйлдвэрчтэй хотуудаар яваад амраад ирэх тийм контент хийх тийм аялал хийх гэж байгаа. Тэр нь юу гэхээр эндээс гараад Шижиажван ороод нөгөө Тэнгэрийн хаалга шилэнгүрийн Занжаажи ороод Занжаажигээс бидний нөгөө энэ миний тараадаг энийг тараад байгаа нөгөө алдарт уухан л очно. Уухан. Тэгээ ууханыг тэгээ уухан ууханыг биш тэгээ яг нөгөө яг муу талаас нь шин чи ийм гоё байсан жоохон алдаад үзтээ яг хөө тий өгтөө алдаад үзтээ гэдэг утгаар нь тэмхэгдэт юм тий. За тэгээд цаашаа янгуут нөгөө э, нөгөө алдарт нөгөө хуншаан гэдэг болов шүү дээ. Хуншаан гэдэг нөгөө яг өөрийг нөгөө циклэд яваад гэдэг ийм нөгөө алдар шар уул гэдэг нөгөө Э, аль жуурчтай онцгой бүс байхгүй. Нөгөө банзан дээр юм хисаагаараа ингээд гинжлээд яваад байдаг тий. Тэр алдарт тийм юм уур очно. Тэгээ аль жуурчтай бүс гэдэг чинь ганцхан тэр биш. Айгүй тийм аль жуурчтай бидний үндсэндээ бол нөгөө өнгө төрх байгалийн тогтц тогтцоороо тэрэлтэй юу гэдэг юм. Тэрэлж яасан байх байхгүй. Тэгээ ингээд нөгөө хисааны гүүрнүүдтэй ингээд зөндөө юм байгаа байхгүй. За тэнгуудаа цаашаа явангуудаа нөгөө юу орно, юу орно. Тэгээд цааталт нь баригдсан нөгөө олон шилэнгүүрнүүд байгаа. Сая энэ хятад чинь өөртөө хилдэ хааж байгаа хооронд бидний энд нөгөө гэрте хоригдоод ингээд сахал ус ургаад тэгээ нөгөө шинэ мөөхт мөхтэй хийж явах үед нь шүү дээ. Тэд нар э, тэр шилэнгүүрүүдийг амар том том байгууламжуудыг 24 дээр тэр бом долларын хөрөнгө оруулалт хийгээд өстой амар олон шилэнгүүрүүд амар гой гой тийм аялал жуулчдын үзүүштэй гой гой юм хийсэн боо. Маш олон тийм юм гээ ажилчдын салбарт оролцсон. Бид нар үзээгүй хараагүй зөндөө байгаа гэдэг. Тэрийг үзэж хараад үзэж харахаасаа гадна ийм байд юм байна. Ажилчдын салбар дээр өөрөнгө гэсэн хөрөнгө оруулалт юу оюуны хөрөнгө оруулалтаа шин санаа тэг авчих юмнуудыг бүгдийг цуглуулж ирэх аюугаа контент хийгээд ирэх тийм аюугаа залуучуудын идэвхтэй залуучуудын тийм баяр л байгаа. Танаахан явна шүү авч явна шүү тий. Явна. Тэг хамт яваад аюугаа нэг санаа таарсан гоё энергтэй гоё нэг атмосфертэй залуучууд байдаг шүү. Яг зүгээр доогоор явахдаа VIP атусаар явна. Атуусар яваа нэг өдөр 500 км яваал сайхан юугаа үзчихээ харчаал ингээд хамгийн гол нь чи ядархтаа биш энэ олон 16 хотоор орно гэдэг чинь Тэгээ 14 хоног тийм юм үзний тайлбар яриад энэ төрөд маш юм багхгүй тийм. Наа чи ингэ биш үү тийм. Тий. За тэрийг бас аялалд бас хамрагдаараа гэж хэлсэн. За тийм. За баярлалаа. Тэгээд ёстой их сонирхолтой. Ийм сайхан ярианы араас ийм сайхан хоол идээд тэгээ дуусгая гэж бодож байна. За танд ажлын өндөр та бүхэнд баярлалаа. Улаадаа вэтэд хөшөөд баярлалаа. За. За тоол эцэцгээ. За. Одоо одоо нүлээд өгөө. Нүлээд өгье. Хатаалаа шүү. хаан Жовгийн анхны тусгай хүргийн нислэг зарлагдлаа. Эрхэм бизнес эрхлэгч та энэ удаад үрж биш, үржүүлж аялаарай. Азийн Венец гэгддэг газрын диважин хаан Жов хот нь хятадын зүүмэн орших үйлдвэрлэлийн жижиамжийн нислэг бөгөөд хаан Жовг төрөөд дэлхийн гутлын хот Винжов, Бөөгтийн хувцсны Хужов, мөрөөдлийн үн тодтголтой Алдарт Ивүү, мөн дэлхийн бус барааны хот Шаушин, үслэг эдлэлийн Тоншиан Үйлдвэрлэлийн дарууд хөрөмжийн Минбо, Тайчжоу, Азийн барал Шанхай гэх мэт хотуудтай хаяа дэрлэн оршдог бөгөөд тухайн бүс нутагт хамгийн сүүлийн үеийн шин технологи, тоног хөрөмж, шилдэг инновацуудын болон үүний бараа бүтээгдэхүүний хамгийн ихний үн буцалж байдаг. Үнтэй цаг хугацаагаа нөхөж, шинэ бизнес рүү хөл тавьж, ашиг орлого эдийн засгаа сэргээх чухал цаг мөч бидэнд ирээд байна. Бүртгэлийн тоо хязгаартай тул та цаг алдалгүй бидэнтэй нэг дээрээ Нислэг гүйцэтгэгч Business Airways компани, санаачлагч Монголын үйлдвэржилт инновацийн төв Экспо Тур компани, лавлаг утас 77116123, 80 сарав 6123 үрж биш, үржүүлж аялаарай.